сайн байцгаана уу Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Дөвшөөгийн подкаст ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн болонгаараа та бүхэд хүрхэн бэлэн болоод байна. Америк нэгдсэн улсаас очроо. Австри улсаас манай төвшөө. За Улаанбаатар хотоос бас Төвшин Баяр миний би та бүхэндээ гурван сэдвийг бид ярихад бэлэн болоод байна. Сөхөн ярихад. За тэгээд сэдвээс өгөхөөсөө өмнө сүүлийн үеийн сонь сайхныг сонсъё. Yeah. За хинээс эхэлэх үү? Өөний ч хинч явах вэ? За арай байдал хурцтмал байгаагаар нь Америкаас эхэлэх үү? За за Америк бол э, вирусын тал дээр гэх юм бол буурсан шинж бол ерөөхдөө алга. Аа. Э, ер нь өдөртөө 30 мянгаар бол нэмэгд 30 э, мянгаар одоо шинэ коронавирусын илэрч илэрч байгаа, хിവэрэ байгаа. Аа Аа за одоо дараа 7 хоногоос Ирстрану э, донгоон гэсэн сураг зүг сураг яг бүр батлсан юм байхгүй яригдж байгаа юмнэр байна. Аа. За хид хідэн юмнууд ерөнхийдөө офс идэр ажиллаж эхлэх сурагтай байна. Тэгээ Ирстраныг яаж ажиллана гэж их тавьсан чи одоо бүр ширээ олгон дээр нөгөө юу тавих юм гинэ. Хаалт. Хаалт За нөгөө шилэн хаалт ерөөсөө тэгж тавих гэж эхэлж байгаа гэж юм. Аа нэг найзын захирал одоо тэр ресторанд ажилладаг захирал нь тийм юмнууд аваад нийтлээд эхэлсэн гэж юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ресторанууд нэг баг багаар ер нь юу тавигдчихл байгаа юм шиг байна. Аа. Тэгээд одоо өөрсөө нэг энийг амтнаар алгатаа бүгд тэгэл гэр орондоо төвж идэл. Тэгээ жоохон хүмүүс залхсан байдалтай. Одоо энэ юунаас тий. Коронавигоос. Тий. Аа. За, төвшөөгөр сонь сайхан Европоор юу болж байна хөө? Таван сайхан Австрийн хувьд сая 5 сарын 1-ээс хөл өрөө тавигдлаа. За. За тэгээд хөл өрөө тавигдсантай холбоотой 10-аас дээш хүн төгөлж болохгүй гэсэн. Аа. Аа нийтийн тээврийн хэрэгслэр бүгдээрээ маска зүүх ёстой. Аа одоо маскны хүрэлцээ харьцангуй нэмэгдсэн байна. Хүнсний дэлгүүрүүд болгонд маск зарж байна. 10 шигтэй 6 евро хэдэн цент гэдэг. Одоо нэг нь 60 хэдэн цент л болж байна. 65 ч юм уу. Аа. Нэг удаагийн маскнууд 6 10 шигтээрээ байна. 3 шигтээрээ зарж байна. 37 шигтээрээ ч үл зарж исэн. Маскны хэрэгцээ бол марк маскны нийлүүлэлт бол асуудалгүй баг шиг байна. Аа дэлгүүрүүд орохт нь миний орос 2 3 дэлгүүр өнгөө маск өгч जैन маскгүй үнийг оруулахгүй гэж जैन тэгээ үүдэнд нэг ажилтан зогсцсон тэр нь маск тарааж ийн орох гэж байгаа хүмүүс нэг удаагийн маскнууд тийм ажиглагдсан тэгээ 5 сарын 20 тавьснаас хойш бас хүмүүс жоохон ёстой нөгөө нохооны нөгөө уяа уяанаас алдурсан нохоо илүү морь илүү тэр шиг л юм бол болж явах шиг байна за цаг агаар дулаараад байгаа болохоор гадуур хүмүүс их байна. Аа. Аргагүй илгүүд одоо баг 2 сар сар гарна 2 сар гэртээ суудсан хүмүүс чинь тэгэл тийшээж очмоор ийшээж очмоор санагдаж байгаа үед. Аа. Цаа сарын нэгний өдлөөр хүл ойгоо туслаад одоо 15-наас юу муугаа локал юу ресторанууд онгоож эхлэх юм гинэ. Аа тийм байдалтай. Тэгээд хүн амьтан гадуур ихтэй, маск хангалттай хүрэлцээтэй. Тэгээд маска зүүхгүй бол цагдаа нар энэ тэнд шалгаж яваа торгож байгаа юм байлээ. Зөв. Тиймэрхүү байдалтай байна да. Тэгээд гадуур хүн их болоод одоо манай багийн цэцэрлэг 5 сарын 4-өөс онгоон онгохдоо энэ ч нөө бүх хүүхдүүд нэгэн зэрэг орохгүй юм байна одоо нэг өдөр өглөө дараагийн өдөр нь үдээс хойш ч юм уу хідний хүртэл гэлээд тэгж сөүлжилж туршилт хийх юм гинэ. Тэгээ болох юм бол бүгдээрээ зэрэг яах юм байна тий. А хүүхдүүдийн сургууль бас 18-аас эхэлх юм байна. 18-аас эхлэхдээ бас тэх юм байна. Нэг хэсэг нь өглөө яваад нэг хоног өмжөө дараачийн өдөр нь орой явдаг ч лөө явж хэлв. Аа. Тиймэрхүү системээр эднэр бас аа буцаагаад хэвийн байдалд нь баг багаар оруулах тийшээгээ л хандж явах шиг байна. Өвчлөлийн хувьд бол 15000 гарцсан тоон хэвээрэл байж гэн тэрнийх амар өссөн ч юм хэд хоног байхгүй юм шиг байна. Идэгсэн хүмүүс нь 12000 гаруй хүмүүс идэгсэн байна. Аа 596 байлаа хэдэн байлаа 5 баг 600 тонн нас орсон байна. Тиймэрхүүл байдалтай байж энэ нэгөр гадаа дулаараад тэгээд хөл өрөө тавигдсан дулаарсан хоёр давхц чадсан чинь хүмүүс л гадуур их мэлчиж байна да. За за ойлголоо. За эх орноор нь яах вэ? Тэгэл нөгөө өнгөрсөн 7 хоногт аа э, яа юутэй сонгуулийн хувьд жоохон шин мэдээллүүд их байна. А тэг коронавитой болвол маск болвол барс зах дээр бол 1000 төгрөг байлээ. Тэг маскны юм дээр л өнгөрсөн 7 хоног барстаж хүнсээ цуглуулхад тэгээд 1000 төгрөг орд маа маск дуусаад 1000 төгрөгөөр авсан. Тэгээд маск бол байна байнас тий. За тэгээ сонгуулийн нөгөө нэг айхтар э, юунууд чинь одоо юу нэрсүүд нь гарсан хүмүүс батламжаа аваад ихэлсэн. За тэгээд сонгуулийн уур амьсгал жоох эхлэх хаястай болж ихэлсэн. Тий. Тэгээд манайхан чи одоо нөгөө Яманд 20 сая төгрөг өгөх нэг тийм гоё юу юм яриад байна. Хүүхдэд 20 мянга танаад яманд 20 мянга төгрөг өгөө гэт. Тэгээ энэ шууд сонгуультай холбоотой болов гэт. Хүүхдэд өгж яснаас малчтад 20 мянга өгвөл бас нэг те сонгуульд оноо авах шанстай гэсэн нэг цаагаараа нэг тийм далд санаа яваад байгаа нь бол тодорхой. Тэ? Хүүхдэд өгөхөөр ямар ч ашиггүй байна гэт ерөөхдөө бол нэг тийм байна. Өөр чинь тэгээ гоё юм юу болсон юм бэ? Өнгөрсөн 7 хоног. Гэхдээ бас сенсацтай л 7 хоног болж өнгөрлөө. Тэгээ одоо энэ 7 одоо нэгдгээс одоо энэ 7 хоног биднийг бас ямар сенсац юу гайхшруулахыг ёстой тэнгэрл мэднэ гэж байж байна да. Баар нэгдсэн тийм ээ. А тий баар нэгдсэн штэ. Баар нэгдээд тэгээ хөрх юм тэр баарыг сая нөгөө хаага ичих шиг л боллоо Тий. Хараа ичлээ. Нэг л хаалаа. <laughs> Нэгцэн гаагдсан тэгэл. Үгүй тэгээд тэр заа давж ивэл заа болно хаа. Тий. Тэгээд одоо нэг бааныхаа тусгай зөвшөөрлийг хаачих шиг л болсон. На нэг шиг баар нэгцсэн юм уу? Гүг ер нь баарыг нилээдэг яасаахгүй тэгээд яахдаг хөрх юм тэн цуглаа нөгөөтг нь яахдаг. Тэгэхдээ ямар их залуучууд бас ангад цангас юм бэ хөөх юм шоугаар тэг аргачгүдээ гэж бодвол Харин тэр их бас нэг буруусгаад ах юм биш ээ. Хүмүүс асууж явах сэвэл хэлээ. Тэгээ би бас дотроо өөрөө шоудах тустай юм болохоор энэ ч бас нэг муу юм биш ээ гэж хүмүүсийг. Тэр чи стрессээ тайлаад дархлаагаа сэргийгээд байгаа юм биш үү? Цаагаараа. Тэ. Тэ. Тэр ч бас буруу гэсэн мөр жоох өмөрс хийгээд нэг э, пост өчтөн гэж заа юм шиг шиг боллоо шүү. Аа тэгтээ э, тэгтээ нэг талаараа зөв юм шиг мөртлөө. Тэгтээ яг тэ миний бодлоор бас юугэ тэр баарыг нээжсэнээс эхний ээлжийн кино театрууд ч за кино театруудыг нээсэн ч тэг кино байхгүй те Монгол хэдийн киног л үзэх юм да те нэг тийм хаагдсан шүү дээ киноч чинь давбараа дууссан шүү дээ нэг өдөр гараа хаагдчихлаа гэдэг одоо тэгээ одоо тийм мэдэхгүй юм да. Тэгээд одоо ууг нь бол арай өөр юм хэлж нээвэл гэж бодохгүй. Гэхдээ одоо мөнгөний тэр нөгөө юу гээл эдийн засгийн аврах гал нэг тийм болсон болоо да л гэж бодсон шүү дээ. За за. За өнөөдөр өнөөдөр хинээс эхэлэх үү? Та хоёр юу гэж бодож байна? Та хоёр өнөөдөр нэг лутлут сэдв бодсон юм шиг санагдаа явчих чинь. Өнөөдөр би харин сэдв ер нь гарч ирсэнгүй өнөөдөр шиж түрүү 7 оноос ахвал ерөөсөө гарч ирсэн. Тийм учраас тоор ихлээр би одоо нэг л эмор бол байна. За тэгье. Нэг чи эморсон ч юм аалгалтай. Тэгтээ л бас би ерөөсөө сэдв орж ирэхгүй. Ааха. Байгалдах юм. Тэгэхээр тоор нэг эхэлж хараад ярианаас чи нэг сэдв болоод асуучих. Тэгс тоор маань нөгөө талхал ахуулмаар юм байна да. Харин сэдвийн дадлаг. Тоор маань найшлах яаж ийн? Нөгөө онгоц монгоц яаж ийн? байхгүй шүү дээ. Бүртгүүлсэн тэгэл байгаа л байна уу? Тэ уучлаарай тэнцсэнгүй аа гэл. Ааха. За за ингээл хүлээж авах шүү дээ. Тийм ба. Хоёр хоёр удаа үгүй гэсэн хариу авсан тэгэл оо за за гэл. За за. Өгсөн нэг энэгээр нэг жоохон хөөцөлд тийм үү? Манай хоёрыг нэг авчраач. Тэгээд. Тэгээд энэ хоёрыг энэ хоёрыг нэг аваад гацчих хэлэх гэж. За би нэг очих юм санаа. Харин тийм ээ. Нэг юу яа та бас энийг сонсдог манай очрогийн фэнүүд нэг цаашаага нэг хилээч та бүхэн нэг надтай хамт нэг <laughs> тий нэг очроог нэг Монголд авчирчвал нэг уулзалдах юмсан. Харин тэр Монголдоо нэг очиж юмсан миний нэг хэцүү байж штэ. Тий. <laughs> Хэцүү байж штэ гэж дараад л энийгээ тэлхэрч нэг хэцүү юм юу гэсэн харагдахгүй штэ. <laughs> Өө. За за окей. Тэгээ бид хэд танай фэнүүдтэй нэг уулзаа бид хэднийг цаашаа ярья. Тэгээс нэг фэн өдрөлийн өдрөлөг зохиогоо. Тий, очрогийн фэн өдрөө очроогоо аврах тийм нэг аян зохион байгуулад нэг. Тэгээд нэг авчирья. Зөө зөө. За төвшөөгөр төвшөө эхлэх юм уу? Яах вэ? Чи юу гэж бодсон? За төвшөө. Өө асуудалгүй асуудалгүй. Би бэлэн байна. За төвшөө эхэл. За ингэс юм аа. Эхлээс өмнө нэг юм асуучих уу? За тийм. Чи холбоо өснө төвшөө чиний нөгөө нэг над руу яриараа гэдсэн үн чинь. Байхгүй таг. Байхгүй таг уу. Тий би хүлээсэн тэр үнийг. Гэтэ би над руу барьсан юм аа гэж. Өө чам руу ярьсан юм уу төвшөө? Над руу юу? Тий. Гүү гүү гүү. Аа гайхлаа. Аа гайхлаа. Юу над руу ярьсан чам руу ярьсан юм шиг асуудгийн. Аа гүү гүү хэрэгт дурсан юм аа. Аа. Гэтэ би тэр үнийг хүлээсэн хэвээрэл байгаа шүү. Тий, хിവэрэл байгаа шүү. Холбоо барих ах уу? Цааш хэмнэггүй байж байгаа л нэг өдөр барих үү? Тийх бах тий. Одоо яах нь үзээ тоглож байгаа ах уу цааш. Аа их шүү. Аа үуч юу ах уу? Би ингэж бодсон энэ 27 дугаар дугаар дээр маш олон хүмүүс нөгөө нэг бонус асуулт асууна гэсэн шүү дээ. Тий. Аа. Тий, тэгээд тэгсэн чинь амар олон хүмүүс асуулт бичсэн байсан л да. Аа. Аа. Тэгээ би өнөөдөр тэр хүмүүсийнхаа бас нэгнийх нь асуултыг нь асуучвал яах юм бол гэж бодохгүй юу тий. Аа. 100 гаруй комент байсан. Тэрэн дотор доороо ижил нэг 20 30 асуулт байсан байлгүй дээ. Байлаа байлаа тий. Тий. Тэгээ одоо үзэгчд чинь бид нарт их чухал болохоор үзэгчдийнхээ өмнөөс нэг асуултыг асуучих уу гэж бас бодлоо. Гайхалтай. За гайхалтай. За. <laughs> За тийм. За Аюка Б гэсэн хүн байна. За. Аюка Б гэдэг нэртэй бүсгүй байна. Аа. За тэгээд ингэсэн байна. За та гурав өглөөнөөс хойш баахан махтуулаад дог суудгааж байна уу? Аа. Хариулахгүй юм уу та хоёрын асуулт асуулт. Оо дог дог. За. Догоо дог. <laughs> энэ подкастыг дийлэнх нь эмгтэй хүмүүс сонсдог юм шиг санагдлаа надаас өгсүүлээд. Аа. Яагаад эмгтэй хүмүүс түлхүү сонсоод байна? Та гурав юу гэж бодож байна? Хийх ажилгүүдээ юу? Ирчүүд яагаад түлхүү сонсохгүй байна? Яагаад ядаж 50 50% байж болохгүй гэж ирчүүдэд сонирхолгүй байдгийн болов уу? Эсвэл та гурав дэмдүү лаг байгаад байна уу? Тэгээд бусдууд нь өөрөөс нь тэс хүндлийн юм яриад байхаар уулаад ч гэх юм уу, атаархаад ч гэх юм уу, аль эсвэл байгуулыг худлаа дүүрс гэж ярьдаг гэж бодоод байна уу? Тийм бол ямар ирчүүдэй гэж боддгийм болоо. Эсвэл ирчүүд эмгтээчүүдээс баг подкаст сонсдог болохоор тийм байна уу? Ер нь тийм судалгаа батлагдсан үр дүн гарсан юм байна уу? За энэ захирлын асуулт байна шүү. Доод наад чи тэр чигээрээ захирлаа асуудал. Эсвэл нөхрүүд, найз залуучууд нь баг ярьдаг болохоор өөрийн үжил бодлоо тултал нь ойлгуулж хэлж ярьж сураагүй болохоор эмгтээчүүдэд та гурын яриа таалагддаг юм болов уу? Өөрөөр хэлбэл нөхрөөсөө найз залуугаас ангалттай сонсож чаддаггүй зүйлээ та гурваас нөхөөд байна уу? Эсвэл та гурав дийлэнх хэрчүүдийн хэм маягаас арай өөр эмгтээчүүдэд таалагддаг зан характерууд илүү их байгаа болохоор сонсоход таатай байгаад байна уу? За бүр эсвэл Монгол иргэд та гурыг сонсоор үзэл бодол нь нийлэхгүй зарим хүмүүсийн эго нь хөндөгдөөд бардам зандаа дарагдаад сонсохгүй байх сонголтыг хийгээд байна уу? Манай иргэд ер нь жоохон бардам муугаа хүнд үзүүлэх дургүй бүрэг дотгошоогоо санагдаад байдаг. Та гурыг сонсдог мөртлөө хүнд хилдэггүй нууцаар сонсдог иргэд ч байхыг үгүйсэхгүй. За миний хувийн хариулт бол энэ дунд байгаа 3 1 хилээч. За хилээч ба. Ер нь ойлгосон. Халаач гэж тий. Тий. Саяны асуулт нь ойлгомжтой байгаа үстэй. Наач наад надаа ерөөсөө хамаагүй асуулт байгаа. Би бол мэдхгүй юм. Энэ төвшөө найруулагч яаж энийг наасаа харж найруулж яаж яасан. Тэр бүгдийг төвшөөд мэднэ. Би одоо эхлээ хүн сонсдгийм юм, эмхтөө сонсдгийм юм мэдхгүй. За, очроо болцлаа. За би үннийг өчьё. За өчөө барилдаад үлдлээ. За тэглээ. За. За нэгдүгürt биднийг нэг анхны нэг хідэн дугаар хийдэг байхад бол бүсгүүчүүд дийлхэн сонсдог байсан юм аа. Нин уг хэлэх. А харин сүүлийн хідэн дугаарууд би ажиглаад байгаа тэр нөгөө нэг бид нар нэг одоо ингээд нэг тасралтгүй нэгд өдөр болгоо ороод байгаа шүү дээ тий. Энэ дугаараас ер нь эхэлсэн тэр цагаас эхлээд ер нь бол ирчүүд дийлийнх нь их сонсдог болсон надад ажиглагц. Яагаад вэ гэхээр ингээд нөгөө одоо бид хоёрыг отох юм бол нөгөө Монголд байгаа монголчуудаа аяг их уулзж гараад монголчууд байгаа учраас тэгэд бас ингээд сонсдог гэдгийг өмнө нь бол эмэгтэйчүүд аяг их хэлдэг гэсэн бол одоо бас ирчүүд бас тэр дотор бас хөөхөө нэлээд зогж явдаг болсон байх шүү. Оо за. Тий. Тэгээ би одоо бас яг зорилттой сегмент рүүгээ бас нэлээсээ очиж байгаа юм болоо да гэж бас бодсон. Тий. Аа тэгээ дээрэс нь а танаа ирчүүд нөө та гурав яриад идэв подкаст чинь орёлдоо нэмэгдээл та гэсэн ирчүүдээс холбогдсон. Тэ тэгэхээр харин би эн чинь ерөөсөө л эрэгтэй улсууд сонсдог басны илэрлэл юм болов. Аа тэр комент доогуур бичээд байгааг мэдээж комент бичдэг хүмүүс бол дийлэг нь эмгтээчүүд байдаг. Тэ ирчүүд бол тэр болгоны их комент бичээд байдгүй. Аа тэгээд а тэгтээ одоо бол яг өнөөдрийн байдлаар гэхэд хамгийн их нь мэдээж эмгтээчүүд сонсож байгаа байнгын сонсогч нар одоо хүлээж сонсдог бас зөндөө эмгтээчүүд байгаа. Тэгэхээр энийг би одоо бодохдоо бол тойртой холбож боддоо шүү дээ бас тийм. Зэрлэг царайлаг залуучууд бас байдаг учраас бас ингэ сонсдог юм болоо. Тэр ойлгомжтой шүү. Тэгээд харин тэр бол ойлгомжтой. Тэгээд харин тэгдэг юм болоо гэж бодсон. Аа тэгээд насны хувьд гэх юм бол яг хуу яг бидний үе зур насныхан бөгөөд тийм насны бүсгүйчүүд их сонсдог юм байлээ. Тий. А ирчүүдээс гэх юм бол биднээс нэг жоохон доошогоо үеийнхэн одоо залуучууд айгүй их сонсдог юм бэл. А яг бидний үеийн залуучууд бол их ховор сонсдог юм байлээ шүү. Тий. Тэгэхээр бол яг нэг ах нарыгаа сонсъё гэсэн одоо тийм залуучууд маш их баярлалаа. Тэг бид гурваас аягүй их юм ойлгож авлаа. Инээ тэрээгээ захаа бичиж байгаа юмнууд байдаг. Тэгээд маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэд бас тэр өсвөр үеийнхэн бас нэг амьдралд ингээл алдаач юм уу эсвэл зарим нэг ойлгохгүй байгаа юм а мэдэж авахыг хүссэн тийм улсуудад бас тийг ойлголтыг өгж байгаа бол бодж байгаагүй сэдвээ хөндөж ярьлаа эдгээр гэл ингээд тийм өдр битсэн байдгийг. Хм. Тийм. Тэгээ YouTube-ийн бичлэгэн дээр нөгөө нэг хандлалтаар нь юу яадаг үстэй. Нөгөө хүүснийх нь юу гарч ирдэг те. Оо тэр чинь бүр бүх юм их нарийн гарч ирдэ штэ. Яагаад вэ гэхээр тий аа тэгээд тэр нөгөө нэг хүмүүс ч өөрөө яг тэргүүрээ бүртгүүлж нөгөө яг аккаунт бүртгүүлэлтэй байгаа учраас гэтээ бүр амар нарийн ч үе юм бэ. За юу бол тодорхой үү? Мэдээж хүүс нь тодорхой үү? Нас нь тодорхой үү? хаанаас үзэж байгаа тодорхой тийм. Одоо тэр чинь л баг энэ нөгөө юуны подкастны статистик шахуу юм болчих юм шүү. Хамталт нь эмгтээчүүд нь хэдэн хувь байна, эрэгтэйчүүд нь хэдэн хувь байна гэх тэр талаар та нэг халаач энэ бүсгүүчүүдтэй зориулж. За ер нь бол дийлийнх нь эмгтээчүүд а тэгээ яг түрүүний л нөгөө хэлснээр ирчүүд бас сүүлийн үед маш их орж яг тэр хувийн өсөд байгаа байхгүй. Аа. Тий. Бүр огцом өсөж байгаа. Бид нар ингээд нөгөө яг хууггүй ингээ хийгээд байгаа учраас тэгээ тэрэнд маань болохоор бас ингээд байнга сонсдог тэр бүсгүйчүүд маань бас нэлээд нөлөөлж байгаа хөө би бүр 2 3 бүсгүйчүүдээс би эхнэрээсээ та нарын подкаст ингэж авдгийг мэдэж авсан эхнэрүүд нь ингээд энийг сонс энэ залуучуудыг сонс өдр гэдэг ингээ өгсөн. Тэгээд тэргээр дамжуулж мэдлээ гэсэн залуучууд бас нэлээд гарч ирсэн шүү. Аа. Тэгээ нэг үе явах юм бол маа залуучууд бас гоё болцсон байлээ. Ингээд сонсдог, ингэдэг, тэгдэг гэдэг нэг гоё нин уугүй ярьдаг. Байна уу? Яг нин уугүй дээр гацчлаа өгшин. Харин тийм. Нин уугүй. Яг нэг гоё нин уугүй ярьдаг. Аа тэгээ үзэл бодлоо гоё илэрхийлдэг. Тийм болсон надад үнэхээр их таалагдсан. Таалагдсан бол таалагддаг. Аа юугаа болвол таалагдахгүй байгаа юм аа ингээд хилдэг. Тэр нь айгүй бидэрт амар хэрэгтэй байгаа хөөхгүй одоо жишээ нь контент бүтээхснээр бид нарт тий Тийм байна да. За тиймэрхүү тэгээд бусдын одоо тооёр маань хариулчих тий. Одоо тэгээд хариулах юм үлдсэн үлдөө өгшөө ер нь бол болчлоо. Гэхдээ түрүү нэг айгүй чухал юм байсан ш тэр дотор Ер нь яагаад хүүхнүүд сонгоод сонсоод байна вэ? Та гурав бусад залуучуудаас те арай өөр байгаад байна уу? Эсвэл эгон тедэр их болчоо сонсохгүй байгаад энэ дээр юу гэж боддөг вэ? Ер нь яагаад хүүхнүүд <laughs> авчраа. Ер нь яагаад хүүхнүүд бид гурыг сонгоод сонсоод те? бидний сөхөж гарч байгаа асуултгүй болцоод нилээ ягаад эвгүүцээд ирсэн. Одоо хөшөө яг асуулт гарч ирсэн чинь. <laughs> Хариулт хариулах юм уу? Хариулт тийм. Мэдхгүй тэрийг одоо яа өстой би бол мэдхгүй л юм байна. Тэгээд бодвол эмгтээчүүд л илүү их одоо яадаг юм бэ л үү. Тэгээд яад юм бол ингэдэм бол ингэж ирчүүдээс илүү одоо бодно гэж баймарг үлээ. Тэгэл яадаг бол одоо бид эдийн нэг э, ярьж байгаа сэдвүүч ерөөхдөө нэг жоох амьдрал талтай юм яриад идэг шүү дээ. Аа энэ ингэдэг болоо тэрийг юу гэж бодож ин ингэдэг болоо гэхийг одоо эмгтээчүүд илүү их одоо дотроо боддгийм болвол гэж сая л орж ирлээ шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүс одоо бодмоор юм. За ямар ч хэлсэн манай найзууд эрэгтэй найзууд бол сонсдгүй мө. Аль нь сонсдгүй юм тэгээд одоо би яагаад сонсдгүй юм гэж асуугаагүй л дээ. Аа. Мэдхгүй одоо өстэй наач хэцүү асуулт байна. Хүний дотор орж үзээг болохоор би ч өстэй мэдхгүй л гэж хариулт. Аа. За за окей. За окей. Яг хөнгөн солиулж байгаа юм уу те? <laughs> За за. За дөгшөөгийн хувьд юу гэж бодож байна? Араа өөрөөр хариулчмаар байдаг. Тэгсэн чинь бас мэддэггүй одоо яамаар юм бэ? <laughs> Айгүй эвгүй байлт орчлоо шүү. Тэгтээ <laughs> нөгөө бенч бенч гэдэг шиг уучлаарай. Нөгөө юу ээдгэн шүү дээ нөгөө хоёр охин байдгийн маа нэг секцийн талаар яриад байдаг. Аха. Тэр бол ирчүүд их сонсоод байгаа. Тэрийг яагаад ирчүүд сонсоод байна? Ирчүүд их сонс айгүй их сонсоод байгаа. Энэ хүүснээс болдг юм болов ямар хүн ярьж ийм гэдгээс юм. Аадгүй ирчүүд ирчүүд ярьдаг болохоор эмгтээчүүд сонсоод эмгтээчүүд ярихаар ирчүүд сонсдог. Одоо шил дөлгөөгийн подкастыг бол ирчүүд их сонсож гин үү эмгтээчүүд их сонсож гин үү? Аа хүүхнүүд их сонсдгийг бас. Аа. Тийм. Яг тэгэхээр нөгөө юу хөндөж байгаа сэдв нь өөрөө хүүхнүүдэд хэрэгтэй учраас яг хөө ирчүүд орж ирээл тэгээд оо энэ сонсодох шаардлагагүй юм байна гэж боддог юм шиг байгаа. Аа. Тий, тэгээд дөлгөөнөгийн үг ингээ харахаа нөгөө дотор нөгөө сөхөж авч байгаа сэдвүүд нь тийм байгаад байгаа байхгүй. Яа тийм болоо нэрээ тий. Гүтээд адилхан нөгөө эрэгтэй хүмүүс тэгээ баг юм нь адилхан ч байдаг байж магадгүй те тэгээд нэг сонирхол татдаггүй байж магадгүй те бүгдээрээ л адилхан нөгөө ажиллаал амьдрах гал явж байгаа тэгэл тийм болохоор чинь тэгэл дандаа л нөгөө мэддэг ч юм уу өөрснийх нь боддог ч юм уу юм л байж идэг байлгүй дээ. За тийм л бол тийм зарим нөгөө үзэл бодол нэг таарахгүй тийм нэг хоёр өөр нь хоёр өөр л бодно шүү дээ. Тэгэхээр за энийг юм балан юм сонсч яадгийн ч гэдэг юм. Юу хуцаа юм хандлагатай хэсэг ч бас байдаг баг. Тий. Нөгөө төөгөр бас ажлаа хийгээ завгүй явж байгаа хүн их байдаг бах уу? Юу подкаст, подкаст гээд нөгөө урдх ажлаа хийгээд гэр орноод ижээх гээд те. Яг энэгээр зүгээр эмгтээчүүдийг ажилгүй гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Яг ирчүүдийг бол эмгтээ хүмүүс их сониуч байж магадгүй л ингэж би сая бодлоо. Аа. Бас нэг за тэнд нэг юу ярьж гин, энд юу ярьж гин гэдэг юм уу? Эсвэл нөгөө нэг өөрийгөө хөгжүүлэх гэдэг тал дээр их анхаардаг ч гэдэг юмгүй. Тэгээ одоо бид гурыг сонсоод нэг хөгжөөд ах чинь буулна байхгүй юм да. Тийм мэдэхгүй. Саяных ч одоо буруу юм ясч юу яа. Имхтэй үний сониуч зам мантай бас эрэгтэй үнээс арай илүү байх юм болов сониуч зам маань тэрнтэй бас холбоотой байдаг юм болов яах юм болоо одоо захирал юу гэж бодож байгаа юм За энэ энэ асуултанд би дараагийн дугаарт хариулъя гэдэг. За. Манай захирал чи өнөөдөр нилээ юу ахч вэ? Хянуур үзчих ахч вэ? <laughs> Йоо, за за окей, окей. За, болцсон уу төвшөөгийн асуулт? Болсон болсон өгшөн болсон. Ааха. За өнөө аа сэтгэл бэлдсэн үнээс одоо уушлахгүй да. Ёстой яг тийм ийм гэсэн юм тодорхой юм байна. Чадсан тодорхой юм гаргаж ирсэнгүү. Ядчих яг өөрснөө мэдэхгүй л байна л да бид нар шиг яг яагаад тэгээд шалах ялгаараа таалаа тий. Тий. Тий. Уучлаарай л гэж хэлий. За бид хоёроос нэг бас нэг нэгэн төл төвшөө комментээс нөгөө санал нөгөө асуулт асуусан юм яадаг юм чи би бас комменттэй холбоотой нэг юм асуучих уу? Заатг. Тий. Тэр нөгөө нэг аа юун дээр хэлээ бас бас нэг подкаст дээр доор нэгээд бас бичсэн байсан. Нөгөө намайг нэг энэ өстө худлаа залуу энэ хүмүүс таалагдах гад ингэдэг гэдэр гэл нэг тийм ингээд уншижсэн байхгүй тэгээд тойрохоор худлаа залуу гэж ямар залууг хэлэх вэ те тэгээд би бас яг тухайд ингээд бодсон худлаа залуу дүр эсэгдэгч гэдэг юм уу ингээд хүмүүс таалагдах га хандлт авах гад ингэдэг мэнгэдэг гэдэр гэл нэг тийм жилсэн бахаар би бодохгүй яг миний яг ямар үйлдэл ч гэдэг юм эсвэл ер нь яг хүн яг яахлаараа худлаа гэдэг юунд ордгийн бол гэж бодсон чи ингээл амар олон хувилбарууд гарч ирсэн байхгүй. Тэгээ энэ талаар та хоёр нэг халаач. Тэ? Аа. Жишээ нь ямар хувилбар гарч ирэх вэ гэж тэгээ бодсон чи. За одоо худлаа залуу гэхээр ингээл одоо нэг хүмүүс таалагдах гад ингээл ингээд нэг таалагдах гал ингээл байгаа байдал ч юм уус бол таалагдах гал юм юм ярьж байгаа тэр хүнийг нэг энэ бол худлаа хүн байна гэж тэр нэг тийм юм бол шууд хүссэн үсээгүй нөө харж байгаа ч юм уу хоорондоо ярьж байгаа хүнд нэг тийм ингээд үсгэчдэг те. Аа. Одоо тхих юм бол энэ өстө худлаа залуу байна гэдэг нэг таалагдах гал ингээл ингээл янз бүрийн юм хийгээл ч юм уу хувцаараа ч юм уу ярьж байгаа юмараа ч юм уу те. За нэг бол одоо учиргүй ингээл одоо одоо 8 займаач эсвэл бол учиргүй одоо ингээл нэг тэнгэрийн тэнгэрийн юм яриа л тий. Ингээл нэг одоо жишээс 400 сая <laughs> жуулчин муулчин эдэр гэл ингээл ахаар байхгүй юм яриад ахаар нэг худлаа гэдэг юм харагддаг юм. Аа. Тэ? Яа. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж бодож чинь яг яах талаар юу худлаа гэдэг инста худлаа хүн шүү гэж бодогдд юм байна. Мм би секинд ингэж бодлоо та надаа ингээд зөндөж худлаа хүн таарч л байсан л да. Аа. Тэгээ би ингээд нэг тухайн хүнтэй уулзчаа за нэг удаа уулзсан, хоёр удаа уулзсан, гурав удаа уулзсаас ахуудаа зэ үнэн худал гэдгийг л ер нь бол гадарлаад авчихсан болов гэж боддог хгүй. Гэтэ яг энэ энэ худлаа хүн шүү гэдэг үг бол надад бол яг хэрэглэгддэг үг. Аа. Тэгээ би яагаад э, тэр хүнийг худлаа гар вэ гэж боддог хөрөөсөл ярьж байгаа яриа үлдэж байгаа үйл хоёр нь зөрхөөрөө тэр хүн худлаа олцоод байгаа байхгүй юу? Аа. Тийм ээ. Одоо юу гэдэг ингээл цөм цөм ярьж ярьж ярьж ирсэн аа. Яг ажил болгоод ирэхээр тэр хүн хийж чадахгүй байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэр чинь худлаа хүн болчихж байгаа шүү дээ. гэж бол би дүгндэг. Аа. Тэгээ тийм үстэ одоо ингээл амар бүтүүн. Тэгэл тэгсэн мөртлөөл ингээл хоолны дэглэм мэглэн тасгал масгал яриад ин гэхэр чи одоо худлаа үзтээ. Итгэхэд бэрх те. Гэхдээ явсэл худлаас тий. Одоо чи эхлээд өөр өөртөө одоо ингээд одоо өөрийнхөө биеийг тураагаад өөрөө ирүүл болцсныга дараа тгийж ярьж өглөө ш. Тэгхгүй ингээд тэмдэг хүн хаам зааж өгөөд идэх гэж юу? Гэхдээ яриа үйлс хоёр зөрүүд байгаа ч тий. Тэр хэрвээ ярьж ившгэ тэгж хоолны дэглэн бариад дасгалаа хийсэн бол тэр хүн бүдүүн байхгүй байхгүй тийм биз дээ. Тэгэхээр л ингээ худлаа олчихж байгаа. Ингээл амар сая удаа төвшөөгөө хэлдэг гэж 400 сая жуулч юм бол ч ингээд яг бас л ажил. Аа ста. 80 сая төгрөг машин ингээд маа байр 200 эдэн сая амар ярьж ирсэн өгшнэг 100000 төгрөг зээлээч. Гэхдээ тэр ч тэгэл худлаа л гоцтой тийм. Тэгэхээр яриа үйлдэл хоёр чинь зөржилээ үйл тэр зэрэг худлаа болчихж байгаа байхгүй юу? Худлаа хүний игнэнд орж байгаа. Тий, худлаа хүний игнэнд орж байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг би одоо төвшөөтэй би ингээд уур хэдэн өдөр хоёлаа хамт байлаа. 5 өдөр байлаа. Тий. Жигдэн төвшөөс худлаа юм бол олж харав. Уусаа хилж гин, хийж гин яг л адилхан байж тээ, тий. Тэр бас хүмүүс бас ямар одоо өнцгөөс хараад төвшөөг худлаа гэдэг байгаа юм болоо гэж бас бас тэр хүмүүсийн л бодол баг л та. Аа. Тэгэхээр бол надад бол тийм ерөөсөө ажиглагдаагүй учраас тийм л байд. Ах үг үйлдэл хоёр нь зөржээвэл энэ бол худлаа шүү те. Мөн. Тийм эцтэй одоо ингэж одоо ингээд зарим манай найзууд байна л да худлаа. Амар амар үнэтэй машин унаад яваад энэ. Тэгшээ нэг ийш явчих уу гэхээр бензин байхгүй. Тэгээд чи худлаа л гоц. Тийм тэгэл аавынхаа машин унаа гараад ирсэн мэдгичлээ. Тэгэл тэр читгэл худлаа шин. Тийм л байна да. За. За төгшөөгийн хувьд болцсон уу очроо? Болцсон. За. Төвшөө ер нь худлаа гаруудыг ер нь яаж таних? Хурдан болоод байна уу? Арай хурдан болоод байна уу? Газ ингээд ингээд аа та та та одоо бас За очроотой ерөнхийдөө бол би санал нэг байна. Тэгээд ер нь бол товчхондоо тэгээд надад таалагдахгүй бол миний хувьд тудлаа гарал болох бах та. Маш шууд үгүүлт үг үйлдэл нь зөвлөдөг ч юм уу яа итгэл найдвар алддаг ч юм уу тийм бол бас судлаа гаргах юм байна л гэж би сая бодож илээ. Аа. Манай үзүүлээд өгнө огшоо гэл ингээл амар ихтгэл ингэж явж байгаа л Тэгээ одоо үг үлсэн зүрдөгтөл баг орчих юм уу? Тэгэл яг тулсан газар нөгөө нэг э, тийм байхгүй болвол тэгэл хүний ажил сүйдэгдэг ч юм уу яадаг ч юм. Одоо ажлын тал дээр ярил тэгвэл жоохон удлаа болох байх. Тэгээ ярьж байгаа шиг байж чадахгүй юм хамгийн түрүүнд худлаа гэж бодогдох юм биш үү? Сая ярчраг яасан ч л бодлоо. Би ч бас өөрөө худлаа гармаар гээл итгэл та тэгээд тэрийг өөрөө сая бодсон ч харин нөгөө яг хүн орж ирэхгүй байна л да би тэрийг худлаагаар гисэн дэмсэн тэгээ нөгөө санаанд байгаа юм. Аа. Сайсан бол яг ургуула бодчихгүй юу тэгсэн чинь би худлаа гар гэсэндээ юмсэндээ ч юм уу. Мэдгүй яхаа тэгээ хамгийн түрүүнд худалч хүн санаанд орж штэ худлаа гар гингууд. Аа. Тэгэл хүн болгон л тэгэл өөр өөрснийхөө санаа оноогоо илэрхийлэх байх л да. Зарим нь тэгээд яг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байгаа тохиолдолд бас нэг жоохон тэгээд идэг байж магадгүй л гэж бодогдож байна. Хэрвээ хин нэгэн амжилттай яваад ч гэдэг юм уу те. Аа тэр хүний яг санснаас нь илүүгээр байгаад байгаа тохиолдолд тэрийг нь хүлийн зөвшөөрөх сэтгэл байхгүй гэдэг юм уу хүлийн зөвшөөрмөөргөө санагдаад байвал өгөөсгөж нөгөө нэг байнгын буруу юм хайж идэх ч юм уу тий. Аа. Тийм үед бас хэрэглэгдэж болмоор юм шиг санагдаж байна л да. Гот яг ч одоо тэгэл хурлаач гин үнэн чинь одоо цаг хугацаанд харуулгүй л үү дээ. Одоо тэгээ би бол тэгээд нэг яагаад идэв штэ тэгээд хүн намайг нэг худлаач гинүү хулгайч ч гинүү тэр энэ ш над ямар хамаатай тийм ч одоо дээл хэлнэ ш одоо тийм ээ тий тий тий л юм штэ би өөрөө өөрийгөө л тэгж бодохгүй би өөрөө өөртөө л хүндлэлтэй л байх юм бол надад улам болчихж байгаа байхгүй Тэр ш заавал би нэг бүхнээр хүндлүүлэх гээл намайг худлаагаар ихээр нараас нь дагаж хүүгээл чи манайга нэг үнэн гаргаа хэлчихэлтэйгээ антон ороод яваад байх ямар шаардлага байхгүй ш тийм үстэ тийм ээ худлаа гараад тэгэл би магадгүй тэр үнд бас худлаа хандсан ч гэж болно шүү дээ тийм үстэ Тэгэл ер нь тэгэл нөгөө үгүй штэ тэгээ бурхан буугаад ирсэн ш таалагдахгүй хүмүүс байна. Худлаа гэж худлаагаар гэж байгаа нь тэр хүндэл зөвл санагчл байгаа штэ. Тэгэхээр тэр хүний зөвл واخгүй. Тийм чин тийм чиний зөвл гэж л хэлээ одоо тэгээ яах вэ тэгэл худлаа гарвал худлаа л гараа гэж ер нь худлаа гарвал тэгээ хийсэн амда хүрдгүү гарыг л хэлэх юм байна. Тэгээд бас ер нь бодоод байхад бусдаас ер нь нэг юм хүлээж хэрэггүй юм шиг надад санагдаад идэв. Өөртөө л хүн ер нь найдаж явмаар санагддаг байхгүй. Тийм болвол тэгэл нэх олон худлаагаар тааралдахгүй зүйлдэл гэж би боддог шүү дээ. Би одоо энийг саяхан л мэдсэн одоо хэдэн жил 14 он 6 жилийн өмнө надад бас нэг юм тохиолдоод би ер нь өөрөө их тийм байсан юм байна. Юм яхаараа за би энийг ингээд нэг гिचэндэ гэж бодохгүйгээр заавал нөгөө цуг явж байгаа хүндээ найдад идэг те. Аа. За одоо энийг ингээд одоо энэ за энэ явж байгаа юм чи айлтгүй гэдэг нөгөө асуудал гарлаар боддгоо. Аа яахан бол энийг гадуудаад ингэж нэгэ тэгж явж байгаа би баларсан байхгүй нөгөөх нь манай надад туслаагүй яг ганцаараа яг юм дээр унаад тэгээд би тэрийг аргалаа гарсан л та заавал би нэг деталь хийж яриад яа гэх тэг тэрийг эхний дараа би өөрөө бодож исэн байхгүй эхлээд би амар гомдсон За хэвээ арайчтэй надаас одоо өчнө ах хүн байж ийж ингээд хата яад юм бэ гэдэг намаг одоо өстө хүүхчгээ үнийг мөнийг гээд эхлээд би амар гомдсон. Тэгж би дараа нь болцсон байхгүй ер нь чамд ер нь тгийж өгөх албатай юм уу тийм үстэй. Тэр хүнд хамаагүй асуудал байгаа байхгүй. Би бол тэр үнэ нөө нэг ах トゥ угүй юм гэдэг дээрээ л тэрэн дээрээ би амар акцент өгөөд өөрөө тийм хүсэж байгаа байхгүй. Илүү юм. Ийм юм чи одоо ингээл би цуг авж байгаа юм чи намайг миний нэг их өстөө гэдэг. Нөгөө чи өөрийнхөө амиг зогсоочаад намайг хаяа овчингууд нь бидэнд маларч байгаа байхгүй. Тэгээ би өөрөө аргалцсан л даацтай. Тэгээд тэгсний дараа би өөрөө тэр хүн ихлэ гомдоод байсан. Сүүлд нь тэгээ би бодоол ер нь тийм шийдэлд өөрөө хүрсэн бохгүй. Тэр хүний зөв хүн яг тулсан газар амбал бодно. Тэр хүний буруу биш бохгүй. Тийм тэгээ тэгээ тэгэхээр нөгөө нэг их хүлээлтнээс бас нэг ийм үрчээд идэг гэж магадгүй л гэж сая бодлоо л доо. Өөр хүнд хитрхи их найцснаас ч юм уу те. Тэгээ тэрийг нөө сүүлд нь бодохдоо миний итгэлийг алдлаач гэдэг юм уу тэгэж бас нөгөө нэг хүн чи ахтай тэгэл өөрийнхөө бурууг нөгөө би буруу гэж бас боддгүй юм шиг байна шүү дээ яг тулсан газар заавал ихний ээлжинд нөгөө элдв шиди өөр хүнээс бурууг нь хайж идэг ч юм уу те тийм болохоор бас нөгөөтгөө нэг худлаа гар шиг санаач магадгүй тэр үед би бас бодсон гэж магадгүй та худлаа гарын да гэж за тэр надад нэг тийм сайхан сургамж болсон байд юм а тэрнээс хойш би ер нь өөрөө үнэн байгаад гэж э, боддог болсон юм. Тэгэхгүй тэгээд өөрөө л худлаагаар явсан юм байлээ. За найдад нөгөө нэг э, за одоо болио доо. Болиулахаас. За тэгээ та гэж. За за окей. Сайхан. Тэгээд энэний талаар ер нь та бүхэн сонсож байгаа олсууд авах юм бол бодороо тэгээд худлаа гарыг бүгдээрээ бас нэг тооцдохыг те тодорхойлээ. Тэгээ олыг ер нь яг тий Тий, тэгээ өөрсд чинь бас тохиолж исэн жинхэнэ худлаа гартаа таарлж исэн тэр хүндхэн бөгөөд хөгтөө явдлуудаа бас нэг тий. Бас нэг доор бас хүүрнээрээ гэдгийг бол хэлмээр байна. Тий. За. За шууд очроо руу орох уу? Очроо сэдвээ олоо юу? <laughs> Дуусаагүй байна. <laughs> За, ийм байгаамаа. За. Маа подкаст яасан урд яваад байна юм чинь. Хань айгу товчхон товчхон хариулт өгчжээ тий. Айгуу төвчгөө тодорхой. Энд чинь буруу шүү. Маш хэрэгтэй. Маш явах. Тий. Айгуу намтлаг болоод байгаа юм шүү. Нам суугаа. Тий, нам суугаал ингээд. Би зүгээр бодсон юм л да. За. Ер нь би бодсон юм бол. Би бодсон юм ч. Би бас бодсон юм л да. За, юу бодсон юм бол та. За асуулт гэхээсээ илүүтэйгээр зүгээр түрүү 7 хоногт нэг ажиглагдсан нэг зүйлийг би хэлмээр санагдчихээн л да. Тэгэхээр энэ бол одоо юу гэдэг миний харсан үнцэг те. Тэгэхээр энэ миний харсан үнцгийг тоор зүв байна уу, буруу байна уу, зөв зөв бол нэмжийлээд буруу болвол бас яагаад юм бэ гэдгийг талаас нэг одоо асуулт болгож тавих гээд байна л да. Яг асуулт бол биш. За. Нэг ийм болж байгаа. Түрүү 7 хоног яг би ингээд энэ хаваар ингээд гадуур машин дээр гоонаал нэг ажил төрлөө хийгээ явж байхад Америкчүүдийн нэг юм байгаа аран шин одоо тий өмнө байсантайгаа арай өөр өөр болчих. А вируснээс болоо. Вируснээс ан тэрийг одоо яг яах гэдэг тайлах гэдэг байна. Яагаад энэ хүмүүсийн ааш аран шин өөр болов тий? Өмнө бол маа одоо энэ Америкчууд ч нь бол ингээд машин барь явж байгаа л дохио хөлөө ороор гэдэг байсан тий. Одоо бол тийм биш болцсон. Одоо ингээл ер нь л бол ингээл алцгаал уурлаа, сигнал даал, урдаас хараагаал, факио гаргаал зүгээрс та амар болчиход байгаа байхгүй юу? Тэг би бодлоо яагаад энэ амарч одоо үйлчилгээний байгууллагууд худалдагч нүстэл ингээл стресст ороод те. Ингээл гадуур явж байгаа хүн болгон л стресстэй. Тэгэл би би нэргүй ойрлсон, ашиглсан, цагдаа дуудсан хүмүүс айгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Тэг би зөв бооцсон яагаад энэ хүмүүс ингээд ийм байгаад байна, стресстэй байгаад байна. Нүгэ стресс хүн нүгэ Америк гэдэг гоё орн нь нийгэм чинь яагаад буцаад буцаач юу ахтай ингээд өөрчлөгдөд байна гэдэг. Тэг би бодохгүй энэ хүмүүс одоо юу гэдгийг за Америк одоо 3 сарын сүүлээс эхэлж карантинлэгдээд үдээ болтол явна гэдэг чинь баг худалч 40 50 за 40 хоног баг баг гэртээ олцоод байгаа. Гэртээ байгаад байгаа. Анх энэ карантин одоо зохио одоо анх энэ карантин одоо карантинлэгдлээ гэдэг ихэд хүмүүс амар баяртай байсан баг. Оо ажил хийхгүй гэрээсээ ажиллах нь сайхан амархан гэдэг дуун баяр болж исэн хүмүүс одоо ингээ стресстэй тэлж байгаа байхгүй. Амралт нь ихсээд байна тийм. Тэгээ би зөвхөн юу гэж харсан бэ гэхээр энэ хүмүүс ерөөсөө мөнгөгүй болчих. Яг хэрэгэлдэг байсан хэрэглээгээ хэрэгжилж чадхаа болоод ирэхээр энэ хүмүүс стресстэй байна. Манай Улаанбаатар тийм ш. Ажил хийгээл нь хийгээл нь мөнгө олоолаа нь олоолаа нь стресстэй л идэх тийм зам ам дээр төгжэн дээр хэрүүл хийгээл би бинтэйгээ хэрэлдэл гэдэг. Тэгтээ манай Монгол улс ажил хийсэн ч гэсэн мөнгө олдгүй юм байна. Өөртөөхөө хэрэглийг бий болгож чаддгүй юм байна. А Америк болонгууд ажил хийн, ажлыг зөндөр мөнгөтэй. Тэ? Өөртөөхөө хэрэглээг ингээд 100% хангахгүй, 110, 120% хангачдаг тийм одоо тэр одоо Amazon гэдэг компани хүртэл одоо дэлхийн бараг одоо топ руу аль хэдийн ороод ирсэн шүү дээ. Тэндээс банк хэрэглээгээ авч идэв. Худалдаа авалт бол банк ингээл үргэлжилдэг үргэлжилдэг юм улс шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр нь байхгүй болоод ирэхээр энэ хүмүүс стресст ч эхэлж чинь гэж би хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр юу гэдгийг манайхан ярьдаг шүү дээ. Улаанбаатарыг стрессгүй болгоё гэдэг. Тэгэхээр Улаанбаатар стрессгүй болохоор байж байгаа манайх. Яса. Яха. Оо за. За. Манай манай гэрэл шүрээ яаж чинь уучлаарай жоох юуны алдаа <laughs> гарсан. Тэгэхээр би бас нөгөө Улаанбаатар, стрессгүй Улаанбаатар гэдэг тэгэхээр зөв ерөөс хүмүүс ер нь одоо яг мөнгөтэй байх юм бол стрессгүй байх юм байна гэж би ойлгоод байна л да. Тэгэхээр энийг бас ингээд хоёроос асуухад энэ одоо миний энэ хаасан үцэг зүв байна уу? Буруу байна уу? Хэрвээ тоор стрессгээр яагаад стрессдэг вэ те? одоо юу гэдгийг мөнгөгүй ахуйд та хоёр стресстэй хүн. Эсвэл мөнгөтэй байсан ч гэсэн та хоёр стресстэй дээлдэг хүн. Одоо манай гэр бүл зүйл мөнгөтэй бол стресс байдаггүй байна. Мөнгөж байх юм бол гой хоол идэх, шопинг хийгээд нэг л их хаппи хүмүүс тэр үгээр чинь аялаа те. Аа инээд алдаа тэр үгээр чинь баг дөрөнгө бензинтэй ингээл а мөнгө байхгүй бол хоол идэж чадгаа байлаа тэгээ хоол идэж чадгаа болсон ч яашна гадуур хоол идэх гэртээ хоол идэх чинь өөр шүү дээ тийм байн гэртээ хоол идэх байх хэцүү байн гадуур хоол идэх байх хэцүү Тэгэхээр юм нь ингээд одоо ээлжлээл ингээд хэрэглээгээ ингээд хангаа яваад хаа нэг сайхан стресс хүмүүс байгаад ялангуяа манай эмэгтэйчүүд те шопинг хийхээрэл хайлал хайраа гэж ингээд <laughs> Тэгэхээр энэ тал дээр та хоёр одоо миний энэ харсан үгч зөв гэж бодож байна уу буруу гэж бодож байна уу би одоо нэг асуумаар санагдлаа л да. За аль нь эхэлхий? Баа аль нь чамаг. Энд чи сонго өөрөө. <laughs> Сонгох хэвээр. За би тэгвэл австрийн төвшөөс эхлэе. Австрид ямар байна? Энэ нөхцөл байдал ингэж ажиллагдв Яа, тэр одоо Австрид байгаа. Ер нь бол Америкчууд чинь ерөөсөө л одоо Европын үүр сад шүү дээ, тийм үү? Америк Европчууд гэж бодоод идэв шүү дээ би. Тэг угаасаа л ойрломжтой 300 жилийн түүхтэй Европ гэдэг улс чинь одоо тэр газар чи хэдэн зуун мянган жилийн түүхтэй байлээ. Тийм учраас энэ хүмүүс л одоо тэр хүмүүсээс суралцаад байгаа юм тэгэхээр би эхлээд арстрын зөвшөөргөөс асууж чи ийм нөхцөл байдлаа чи ажиглагдуу. За би бол яг зөвхөн мөнгнөөс болж ийн гэж бол ажигласангүй нөгөө нэг карантин эхэлдгийн орд би нэг ярьж исэн шүү дээ. Карантин эхэлгээд нөгөө нэг гинт нөгөө хүмүүс сандралдаад би тоохгүй явж байгаа дэлгүүр ороод айсан гэдэг. Аа. Тэнд би яг наадгаж бодсон бохоггүй энэ стрессний тухай. Аа Тэгээ би ийм шийдэл төрсэн. Энд чинь над бол мөнгө төгрөг шиж бодогдоогүй. Хэрвээ яг бүх аюул ойртоод ирэх юм бол хүний нөгөө нэг ийм адгуусан чанар гардаг юм болов гэж би бодоод байгаа штэ. Тэнд би дэлгүр дотор яг л тиймийг харсан байхгүй юу? Бүгд яочрлоо айтаахан тэгэж масксаас зүдгүүлсэн штэ. Айтаахан ингээл тэгээс биш энгийн үед дэлгүрд орохоор ч гिचнээ сайхан гэж нөгөө чинь тэргээ аваад те тэргээ түрэл ороод нэг уралдагчаас нь юм асуухаар л өө сайн байна уу тэнд байгаа энд байгаа алуу би арагш очоод үзээд ирээ да энэ тэргээл үнсгэл идэг үстэй <laughs> энэ их контрол тийм маягтай надад ажиглагдаад идэг байхгүй яг тэр үеэр тэр дотор явж байгаа хүмүүс нэгдүгээр сонирн байсан бүгд том том тэрэг автсан юу авахаа мэдэхгүй Тэгээ би бодсон бохгүй. Тэдний тариг нэг л юм эргэлж явах шиг байгаа одоо карантин эхлээд Австриус хилээ хаах юм бол дэлгүүрээ хааж магадгүй. Дэлгүүрээ хаах юм бол бид нар үлснэ. Тийм учраас би идэх юм авах хэвээр Тэнгүүд тэнд чи яг адилхан хүсэл зоригтой маш олон хүн явж байгаа хэвээр би гурван дэлгүүрээс харсан байхгүй юу. Аа. Тэгээд тэнгүүд булаалтаж булаалтаж юм авч байгаа. Авж явахдаа тэр хүмүүс хідэн ширхгээр авж байгаагаа тоож байгаа юм байхгүй. Аа. Тэгээ би бодож исэн бохгүй. Хүмүүс дандаа мөнгө ярьдаг, дандаа мөнгөний төлөө ажилладаг те. Амьдралын хамгийн том байр суурь ижлэх юм мөнгө гэдэгтээ бол нэг их хүн юу санаа зөрөлдөхгүй баг. Гэхдээ тэр дэлгүүр дотор би тэгж хардсан бохгүй. Хэрвээ мөнгөтэй болвол яагаад одоо энд сандраад байгаа юм хүмүүс тийм үстэй. Мөнгөтэй бүх юм хийм гэж ярьдаг үстэй. Тийм бижиж яах гээд идэх юмний төлөө алдцаад байгаа. Тэгэхээр яг амьдралын чинь утга учир мөнгө олохын төлөө зүгээр идэхийн төлөө юм шүү хүн. Идэж ганцаараа амьд үлдэхийн төлөө юм шүү. Надад нэг тийм юм ажиглагдсан байхгүй юу? Тэнд тэр гоё соёлтой, имээ өвөөнөр те одоо шинэ надтай тийм хүмүүс таарч ирсэн л да. Уучлаарай наадах чи ингэдэггүй. Хүнийг маш соёлтой доромжилдог штэ. Уучлаарай наадах чи танаа улсад яадгийг би мэдэхгүй байна. Гэхдээ манай улсад ингэдэггүй юм хийж ирж байгаад маш соёлтойгоор юмыг тайлбарж өгдөг заяа. Ингээд инээгээд Гүү ингээд энийгэд хаар чи би яаж уралдах юм бэ тийм үстэй. Чи манай усыг доромжлоод энэ үг би хэлэхгүй шүү дээ. Өө тийм уучлаараа би хар гаргаас ирсэн юм аа гэх юм уу тийм үстэй. <laughs> Тиймэрхүү юм яриад нэг инээд болгоод хурдхан шиг тэрүүнээс холхыг бодно шүү дээ. Тэгэхэд тийм сайхан ааштай хүмүүс чинь тийм тийм баг нь байхгүй гоохгүй. Эгэ дандаа бүгд хотлаа гараад байна да тийм яг жинхэнэ өөрийнх нь нөгөө тийм би тэрийг хараад тэгжил бодсон. Өөрийнх нь юм адуусан шанар нь гарч ах шиг байгаа. Нөгөө нэг тэмцэлтдэг те одоо нөгөө амьд үлдэхийн төлөө. Яг үндэ тэр идэхин цуглуулах бол яг жижигхэн л асуудал шүү дээ. Тэгээс биш нэг босоод ирсэн чинь бүх дэлгүүр мэлгүүрүүд ингээд норж мураад та ингээд төсөөлтөө норж мураад нөгөө хууль гэж юм байхаа болоод өдөрлөх гэж юм байхаа болоод ингэсэн тохиолдолд яах вэ? Зүгээр карантин болно гэж яхад дэлгүүр тэгж байгаа юм чинь Зүгээр ер нь ингээл төсөөл. Тэгэхэд гэрээсээ гарах хэрэг байна уу? Гараагүй байхад бидний гэрт нь ална шүү дээ хүмүүс. Тийм үстэй. Аа. Тэгэхээр би тэнд мөнгө гэхээсээ илүү хүний өөрөө ингээд нөгөө ухамсараараа нууж явдаг адгуусан чанар яг ийм тулсан газар л гард юм байна гэж би харсан байхгүй юу? Бүх хүнд адгуусан чанар байгаа. Би бол тэрэнд айгүй ихтэй байдаг байхгүй юу? Энийг хүн нөгөө нэг эрүүл ухаанаараа л дандаа зохицуулж идэг. Тэрийг нууж идэг, дарж идэг те. Одоо жишээ нь арх удгүй хүмүүс байна. Гэхдээ би тэрийг зүгээр бүх хүнийг тийм гэж байгаа юм биш. Ер нь бол яг уудаг байж гад уух юм бол би маш эвгүүдэн характертэй гэдгээ мэдээд тийм янз бүрийн тохиолдлууд гараад тэгснээ дараа уухаа болсон хүмүүс маш олон байгаа. Тэд чинь нөө энэгээрээ бүх юма захирж байгаа шүү дээ. Тэрөө уухал юм бол би контрол алдаад ямар нэгэн эвгүй байдал гаргаад ингээм ийм асуудалд орноо. Тийм учраас энийгээ мэдчихсэн ухамсартай учраас өөрийнхөө эрүүл ухаанаар бүх юмыг захираад байгаа байхгүй юу? Би бас тийм яг таньдаг ганц нэг хүн байна л да зүгээр. Тэгээд гэхдээ тэрийг би буруу гэж байгаа юм биш. Тэр айгүй мундаг л байгаа байхгүй. Тэр өөрөө мэдж байгаа учраас би ингэж алдаа гаргадаг гэдэг. Тэгээд яг чиний над нөгөө ганцхан мөнгө гэдэгтээ санал нийлэхгүй байгааг л би хэлж юм л да. Хүнд өөрт нь нөгөө нэг нуугдмал адгуулсан чанар яг ийм гинтийн тохиолдолд гарч ирж байгаа болов уу гэж би харсан бохгүй өөрөө. Аа. Тэг. Тэр чи яг ингээл яг л тулсан газар нөгөө би юу чи юу гэдэг дээр л хүний яг нөгөө мөн чанар гарч ирдэг гэж би боддог байхгүй юу. Яг тэр хүн хинбэ гэдэг нь яг тэн дээр гарч иж байгаа байхгүй юу. Би өөхгүй чи өөхгүй гэж ярихад чи өөх гэж гинүү эсвэл бол би өөхий гэж гинүү эсвэл бол хоёлаа яаж хийж байгаад амьд үлдээлнэ гэж гинүү гэдэг чинь л хамгийн чухал асуудал байхгүй юу. Би бол тэгж л бодож байна. Тэр хүн хинбэ гэдгийг л яг л харуулж байгаа. Яг ямар сэтгэл байна. За гэсэн тийм л хариултыг өгөөд байгаа шүү. Тэгээд юу болов уу? Яг учир нь боллоо боллоо боллоо. За болцсон бол би нэмээд хэлэхэд бол аа би бас тэгж ажигласан байхгүй. Зүгээр Монгол, Европ за за мэдээж Америк бол яг тэр очрог хийснэр бол аа мэдээж Европод ингээд дөрвөж гарсан нөхдүүд бол тэнд Америкийг байгуулсан гэдэг. Тэгэхээр ялгаагүй тэтэр яг ингээд нэг тийм нэгэн хэвийн өглөө ажилдаа яваал цалин ингээд атайх орчдөг тий. А тэгээд нэг ийм амьдралаараа ингээд олон жил амьдэрсэн учраас а тэгээ бүх юм ингээд дуустгүй ингээд ара араасаа ингээд явж идэг тий. Байрныхаа лизингээ ингээд төлөөл цалин дээрээс наавал тэр нь ч ингээд хүрлцээтэй. Тэр амьдралынх нь хэмнэл өөрөө ингээд нэг жоох ингээд доголцоот ч гэдэм үү янз бүр болоод ингээд ирсэн чинь стресстэх бас нэг шалтгаан болоод ирчихэж байгаа байхгүй. Мянга мөнгө нь байгаад ч тэр нөгөө буцаад хэвэндээ оруулж чадахгүй байгаад байгаа байхгүй. Европынханд мөнгө байгаа байгаа дийлэнх улсуудад нь а гэхдээ мянга мөнгө байлаа гэд нөгөө нэг буцаад нөгөө амьдралын нөгөө нэг нөгөө нэг гой ингээл өглөө ажилдаа яваад ингэдэг юм байхгүй ингээл айгу удаанаар гэртээ байгаад ч гэдэг юм уу ингээл бүх юм нэг тийм айцтай ч юм шиг нэг тиймэрхүү байдал дээр ор. Тэр нь тэр улсуудыг стресстүүлэх гол шалтгаан болоод байгаа юм болов уу гэж би харсан. Аа монголчуудын хувьд бол харин одоо энэ бидний энэ ингээд нэгэн хэвийн байдалд амьдрдгүү ингээд өдөр болгон шин сонин содо юм гардаг чинь одоо нэг иймэрхүү юмн дээр одоо иймэрхүү гинти юмн дээр энэ өөр айгуу тийм сэтгэл зүйн талаасаа шүү дээ Монгол хүн хүн гэдэг төрөнд төвшөө хилээд адгуус гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ адгуусынх нь сэтгэл зүйн талаас энэ өөр амар давуу байдал болоод эхэлчихэж байгаа юм. Тэ бид нар бол яг үнэндээ бол одоо ингээл жишээ нь янз бүрийн бодлоо гэхэд бид бол нэг ингэж оволцоод тэгэл тэрэндээ өстө маш хурдан дасаад тэрний яаж яах вэ гэдэг арга ивэ Европуудаас тэр Америкуудаас илүү хурдан олно. Яг үнэндээ. Тэгээд бид нар ингээл цаашаага ивэн олоод явчихаар тийм арт түмэн юм бэл. Тэгээд тэгэхээр бид нар бол тэрэн дээр нэх удаан ингээ стресстэй байхгүй зүгээр ингээ нэгдэл ингээ явчихаар юм бэл. Би бол тэрэнд бол бат ихтэй байх. А Европ болоод Европ ч юм уу Америк бол тэн дээр бол нэг удаан тэгээд ингээд л чадахгүй ингээд амар удаан стресстэй юм бэл. Тэгээд нэгэн хэв стрессгүй амьдралд амьдраас урцсан улсууд ч. Зүгээр тэрийг л хэлмээр санагдчихна ялгааг. За тийм байна да гэхдээ. За би нэг юм нэмэт хэлчихв. За. Тэр над нэг юм бодол өгдөө. Би зүгээр өөрөө бодож авд. Би яг Америкт очиж үзээгүй л дээ. Зүгээр уншсан гэдэг юм уу, харсан юмнасаа л нэг юм дүгнэлт байгаа шүү дээ. Би гадна талаас нь харж байгаа шүү дээ Америкийг. Яг дотор талаас нь харуул ямар гэдгийг мэдэхгүй. За яг хуу Европын нэг улсад байна. Тэгэхээр бүх улсын мэдэхгүй ч гэсэн Европод бол ер нь багсаг мэдээлэлтэй байна гэсэн үг. А тэгээ би залуучуудад нэг л зүйлийг уриалмаар байна л да яг Америк эсвэл Европ те хамгийн сайхан орн гэж хэн хэлсэн юм бэ? Америк эрх чөлөөний орн гэдэг байгаа. Тэрийг яг хэн хэлсэн юм бэ? Юугаар эрх чөлөөний орн юм бэ? Ямар улсын эрх чөлөөний орн гэдгийг яа юуг бид нар хөгжил гэж харах хэрэгтэй юм те? Энэ талаар би залуучуудыг ахаад эргээд нэг бодоосоо гэж боддог байхгүй. Америк заавал хамгийн гоё нь Америк юм уу? Би бол үгүй л гэж хэлнэ шууд. Би ч хамгийн мундаг нь Европ юм уу? Би үгүй л гэж хэлнэ. Та нар юу хүсэж байгаа тэр нийгмээс тийм үстэй. Америк шиг онлайнаар юм Америк шиг Европ шиг онлайнаар юм худалдаж авах хүсэл энэ үү? Эсвэл зүгээр маш олон хүнтэй өндөр өндөр шилэн барилгатай газар амьдмаар байгаа юм уу? Эсвэл доллараар цалинжмаар байгаа юм уу? Яг яамаар байгаа. Эхлээд тэрийг бид нар харах хэрэгтэй юм шиг надад санагддаг юм. А тэрний дараа бид нар яг эрх чөлөөний орн, Америк мөрөөдөл те Европын агуу соёл, агуу түүх юу гэдгийг олон зуун жил хүн амьдэрсэн мундаг соёл тэр яг юу вэ гэдэг талаар бид нараас өөрснөө багсаг үзэж харах хэрэгтэй болов уу гэж би боддгийн. Чи энийгээ зүгээр яг Америк, Европ гэж ярьсан дээр нь бас нэмэт хэлчмээр санагдлаа. Баярлалаа. Төвшөө сая бас гоё юу гаргаж ирлээ шүү дээ. Одоо Америкийг яагаад ингэж их чөлөөний улс гэдэг. Хүн болны яагаад Америк мөрөөдөл Америк руу хүмүүс ингэ тэмүүлээд байдаг юм те. Аа. Одоо юу гэдэг за европчууд нэг Америк руу ирээд их шаардлага байхгүй шүү дээ. Ер нь европч гэсэн гоё те. Европ бол жинхэнэ нийгэм хүн хүн төвтэй нийгэм тийм ээ. Аа. Америк хичнээн их чөлөөтэй гэсэн ч гэсэн хизээч одоо Америкт зудманд архиуд сууж болтгүй тийм ээ бийг ууд сууж болтгүй те. Ирчлээ амар боогдмал ус. Зүгээр ингээд Тэгээд одоо би урд нь хятад байдаг ус хятад бол хятад бол хичнээн юм гаднаас нь харахад амар юм диж аягтай коммунист гэсэн дотроо бол зүгээр ирчлөөг ингээд өгцөн байдаг оо чи дотроо ингээл гараал уугаал идээл даалууга тоглоол заваардаал хогоо хаяал тийм ерөөсөө тэр чи жигэн утгаараа зүгээр надад бол ирчлөө байгаа байхгүй хаашаа бол хаашаа явна тийм зүгээр хоол идчихтэл тамхитдаа сууж байгаа шүү дээ ирчлөө үздэг тийм аа тэгэхэд Америк бол худлаа эрхчлэн уус гэсэн мөртлөө ямар ч эрхчлөө байх. Би бодож исэн баггүй. Яагаад Америкийг эрхчлэн уус гэд байна гэхээр зүгээр л санхүүгийн хувьд л эрхчлөө. Чи хэрвээ санхүүгийн эрхчлөөнд хүрээлэх юм бол Америк гэдэг. Америк дэлхий дээр хамгийн их одоо ашиглагддаг тэр доллар гэдэг мөнгөний нэвсгэртийг хэрэгэлдэг те. Чи ажиллаж чадвал чиний толгой чи ажиллаж чадвал чи баяжна дэлхийн топ хажууд бүгд Америкаас гарсан. Тэ? Одоо юу гэдэг Европт одоо бид нар бизнес хийгээд бид нар баяжиж чадахгүй. Европын татвар яадаг үлээ. Юу яадаг үлээ. Америк бол тийм ш. Татварын систем нь өөр. Зүгээр л чи ажил, ажиллаж чи баяж. Одоо энэ ардаа э, хямрал гардаг те одоо 2008 оны 2002 оны одоо ингээд дахиад 2020 оны хямрал гарч байгаа шүү дээ. Энэ яагаад хямрал гараад идэв хүмүүс хитрхийх баяжаад байгаа учраас л хямрал гаргадаг гэж байгаа. Бүх энэ дэлхийн хямралуудыг л Америкууд гаргаж ийн гэж байгаа. Яагаад? Хүү хитргий их баяжаад хямрал 10 10 10 жилийн зайтай байдаг тийм. Дүнгүүд л одоо нэг Америк нөхөр эстран ажилуулаад тэрийг 10 жил ажилуулхад бүр ингээ хагтлаа байждаг гэж байгаа. Бүр ингээ хагтлаа байждаг татвар матраа нуугаад зүгээр ингээ зүгээр бодоод үзэлтэй зүгээр мөн халтуурчин нэг таксины жолооч сарда 8000 доллар олж явахад тэр том ресторан сард хэдэн нүүрэг олох вэ тийм үстэй. Тэгээд сая Билл Гейтс хэлж байгаа шүү. Зөв энэ бол хямрал бол зөв. А тэр ресторан Тампург тэр эзэн хизээш дампуурахгүй. Гэхдээ тэр газар байдгаар л байна. Дараачийн хүн орж ирээл ажилуулна. Энэ бол ерөөсөө л одоо ингэ явагдах юм систем. Заавал хямрал байх ёстой гэж Билл Гейтс хэлж байгаа. Тэгэхээр Америкийн эрхчлөө хаан байна гэхээр зөвхөн санхүүдээр л байна. Зүгээр нэг Uber чинь дээ зүгээр нэг халтур хийдэг хүн сарын 8000 доллар болдог шүү. Тэгэл бодоод үзэхээр бүр нэрээ юу л мөнгө байна энд. Стан нэрээ толгойн ажиллаад бизнес хийгээд ингэх юм бол зүр уучлаарай. Зүр жигэн easy make money гэдэг байхгүй тэр өөртөө хүртэл. Аа тэр талаасаа л эрх чөлөөний орон гэж хэлээд байгаа. Тий. Тий. Тий. Тэрнээс биш бол энд эрх чөлөө бол юу ч байхгүй. Би гэртээ чангад уурч чадахгүй шүү дээ. Эхнэр хүүхдийнхээ урдаас нэг жоохон чангч үг хэлж чадахгүй шүү дээ. Бүх юм ингээ хойлон давтцсан. Яг эрх чөлөө гэж харагдаж. Ясна. Бид нааш бас ингэмэр юм шүү. Эрх чөлөө гэж юуг ойлгож ийн гэдгээсээ бас болмоор юм шүү. Хэрвээ мөнгө л оллоо эрхчлөөнд хүрнэ гэсэн бодолтой хүн бол наача солиорулах юм байна шүү дээ. Тэг яг үе санхүү хэрэгчлөө. Тийм тэгээ сонирхолтой тэгээд бас би бол нэг л ийм л бодолтой байдгийн. Өнөөдөр аль нэгэн улс биднэрт юу харуулахыг хүсч ийн бид нар тэрийг харж л амьдэрдэг. Хин нэгэн хүн Америк бол эрх чөлөөний орон худлаа гэвэл YouTube руу ороод үзэх юм гэсэн болохоор л бид нар YouTube-д үзэл залуучууд энэ тэнд янз бүрийн юм хийгээл кул кул юм хийгээл тэгэл бид нар очиад оо манай Америк л алд юм биш тэл гэсэн л ойлголттой тий яг тэр нийгэм дотор нь юу байна бидэрт юу харуулж байна бид нар тэрийг л харж яг тэргээр л сэтгэж байна тэгэхээр юу нь бас улс төрийн бодлого том маш том шоувол явагддгийн юм шиг надад ер нь харагдаад идэгэн дэлхийн нийтэд юу харуулмаар байна ямар зүг чихтэй байлгамаар байна тий Одоо тэр тэгэл Bill Gates гэдэг хүн чинь бол одоо тэгэл тэрний бас нэг хэсэг нь болов гэж би бодоод идэв штэ. Маш их мөнгөтэй хүмүүс. Манус бол яг л зааврын дагуу л амьдарч байгаа хүмүүс л гэж би боддог байхгүй юу? Ажиллаж анги. Чамаг яа гэсэн чи юунд хүрэх үү? Чам тэгэл болоо чи хиний сонирхлыг татахгүй байхгүй юу? Чи өстой чиний яг үндэ чиний сарын 8000 доллар олж байгаа чинь зүгээр инээдэм штэ. Тийм. Тэргээр чинь нэг оройч хоол идэж хөрөхгүй хүн зөндөө байгаа штэ. Дэлхий дээр те тэр хүмүүс юу бодоод явж явж идэг гэж мэдхийн. 8000 доллар оройных нь хоолнд хүнд айлччихад дайлахад хаан ч хөрөхгүй тийм хүмүүс хэдэн мянган доллар бодоод явахгүй бай. Тэр чи одоо нөгөө Марси аялал маялал бодоод явж идэг байлгүй дээ бодвол. 8000 доллар тэр орой хоолны зүгээр л гарын мөвтэй типэнтэй. Оо баярлаа гой хоол байна гэж өгдөг юм нэг байгаа даа. Тэгээ тийм байдаг л байлгүй дээ бодвол гараагүй болохоор мэдхгүй мэн. За тэгэл тиймэрхүү юм да залуучууд минь тэгэхээр бас л бид нар хаана яаж амьдарч ийн гэдэг бас хармаар л юм шиг байгаа. Эх орон гэдэг юм те хиндээ ээлтэй байна. Бид нар сайхан сайхан юм байна штэ. Машинаар явж байгаа л аа дургуурчлаа унтыг гэвэл замаас гараад хаан чамаагүй болсон гэдэг. Наа чи мэрэгчлээ. Одоо би Австрид замаас гарах юм болвол тэндээс нэг эмээ уцаар яриад наа чи миний идэлэн мэдлэн гээд Тэгээ машинтай 2 3 он явж ийн гэх юм бол 4 5 машинтай цаг дээрээс баларсан юм болох байлгүй дээ та хүний эзэмшилтээр зогсдоо барьлаа болохгүй наа чи хувийн өмч илэргээд тэгэхэд манус бол юу тэлдэг цагдаа ирвэл уурлна нэстэ чи би монгол хүн би монгол нутагта би энд унтмаар байна би ядраад байна гэх тийм штэ тэгээд хамгийн наачилж шээ штэ тийм тэрийг эргчлөө гэж ойлгодог бол монгол эргчлөө байна тийм ээ мөнгө олоод эрхчлөөнд хүрнэ гэж ойлгож байгаа бол одоо Америкт эрхчлөө байгаад ах шиг байна. Улсаас ажилдаг болов тийм. За тэгээ хардаш үнсээ өөр одоо. <laughs> Тийм ээ. Тий, нэрээ одоо энэ чээс бас сонсож байгаа усуудах юм бол яг юуг ирхчлөө гэж харж байна те. Та тэрийгэл өөрөө бодороо тэгэл тэрийгээ гоё хуваалцахгүй юу те. Солонгос ч гэсэн ирхчлөө байх магадлалтай л юм те. Зөндөө олон хүмүүс явсан болохоор тэнд нөгөө нэг сарын аятайхан цайлаа аваад нэг жилийн дотор хоёр өрөө байрны мөнгө хийчээ дэвэл тийм үстэй. Тэгээ нөгөө нэг сайхан өөрийн гэсэн оромжтой болно гэдэг шиг л тэгэл байрандаа сайхан амьдраад ирэх чөлөөтэй ёстой нөгөө нэг гол байрч бас хэцүү юм аа гэж нөө таазан дээдлээ айлын шал гэдэг байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр нөх хувьдаа байр ахаар чинь баг байр хүн шүү дээ чинь нэг тийм орон нэг квадрат метр дотор байгаад байгаа юм шүү. Хам хажуутлын айлын хан мам гэхэр ч одоо жорлон л айлын юм ажилтдаг да. Тэр яг хөөш. Сол солонгост солонгост ажилтдаг залуучууд энд ирээд ярьдаг байхгүй. Одоо муухаар хар ажил гэж тэгдэг шүү дээ. Солонгосын хар ажил, Америкийн Америкийн хар ажил солонгосын хажууд бол юу ч биш юм байна гэж ярьдаг Тэгээ дээрэс нь илүү их мөнгө олох боломж байдгийг. Солонгост 10 жил ингээл хөдөлмөрлөөл нэг үйлдвэрт ингээл яагаад заа нэг байр, заа нэг машин одоо юу гэдэг нь тодорхой хэмжээнд мөнгө хэдийн Америкт чинь баг 4 жилийн дотор л юм бүгдийг хийх боломжтой юм. Гэтэ зовхгүйгээр тийм. Одоо юу гэдэг Америкийн одоо барилга гэх юм бол нэг за нэг 7 гэж эхлээл 4 гэхэд бол заавал хаацсан байх хэвчээ. 4-өөс хойш дуу чимээ гарахгүй гээл тэ. Тэгсэн бүртлээ бүр ингээд одоо цагийн эдэн доллар авдаг өдөржингээ ажиллаа 300 200 доллар авдаг ч гэх юм уу. Тэгж бодохоор одоо хүн яг солонгост ажилладаг залуучууд айгүй ихтэй гэж хэлж ирсэн баг. Шүү солонгосын хар ажил бол жиггэн хар ажил шүү дээ. Тэгээд яг тухайн үед нэг 100 100 эдэн доллартай тэнцвэрж вон авдаг байсан. Тэрийг одоо ингээд бодохоор хайрын цаг хугацаа алдсан. Эртхэн Америк гэдэрдэг байл гэж харамсч ярьж байгаа байхгүй. Би яг наад сэдв дээр чи нэмэт хэлчихв тий. За тэгж хэлж байгаа би хүмүүс зөндөө сонсч байсан бас шивэдэд бас ингээл тий очиход бас яг тийм л юм ярьж л байсан л да. Гэхдээ яг хуу зүгээр интернэс би зүгээр хэлэхэд сая ингээ Монголд ирэхэд Монголд ч тэр болцоо байна. Өмнө нь бол байдгүйсэн. Эсвэл би өмнө байдгүйсэн гэж боддог байсан. А трийгээ олж хардгүй л байсан юм бэл. А одоо Монголдо ингээ ирэхээр байна заавал Америк руу яваад заавал хамаатан садангуудаасаа олдоол те заавал гэр бүлээсээ ингээ их орноосоо олдоод ингээд явах шаардлага байхгүй хэрвээ зөвхөн байрны төлөө зөвхөн машины төлөө гадны уран руу зорих гэж байгаа бол тэр юмыг чинь авчгаар юм бас Монголд байна тийм болцоо байна гэдгийг бол би аль биесээр хэлмээр санагдчихвэн а хэрвээ тэрийг олж чадахгүй байгаа аа тийм байх юм бол эхлээд өөрөө өөртөө нэг жоохон ажиллаж үзье. Өөрөө өөртөө эхлээ ажиллаа. Тэ? Аа бид нар чинь гадны нутаг руу явчаад дараа нь ингээ ойлгодсон штэ. Тэ? Эх орныхоо үнц ин ажлын үнц ин дараа нь эх орондоо ирчээд эх орон шиг сайхан газар алга эх оронд чинь бизнес хийх үнэхээр их болцоо хамгийн их байгаа юм биш тэ гэдгийг бид нар тэнд очиж харчаад ирдэг. Тэгэхээр манад байхгүйш байгаа байхгүй. Бүх юм нь байгаа. А тэгэхээр тэрийг олж харж чадахгүй байгаа өөртөө л эхлээд ажил. А тэрийг олж харахын тулд эхлээд гадагшаа яваад Солонгос явдаг юм уу, эсвэл Швед явдаг юм уу, Америк явдаг юм уу тэгэх гэж байгаа бол болно тэр бол таны зөв. А гэхдээ зөв Монголыг байхгүй байх гэж үгүйсгээд ч гэдэг юм уу, Монголд тест хэрэг алгаа гэж явж байгаа улсуудыг харах юм бол би уучлаарай, тийм биш шүү л гэж хэлмээр байгаа. Аа би бас э, ер нь санал нэгдэхтэй ер нь бол манай залуучууд би бол бүгднийг гадагшаа гарч үзээсэй те. А үзэх хэрэгтэй. Тэг. Би бүр энэ дээр бүр 100 яадаг. Зүгээр л боломжлоо гэвэл гар. Европ нь байна уу, Америк нь байна уу, Солонгос нь байна уу, Япон нь байна уу хамаагүй. Зүгээр гараалаа, гараалаа те. Тэр нийгэмд очиод алцаад үз. Тэр нийгэмнээс одоо одоо мөнгө олоод үз те. Мөнгөнд бүр ингээд шунаад бүр ингээд солиороод үз те. Тэгэхээр тэр чи бүр ингээд нэг time management гэдэг зүйл гарч ирээд тэрийг ингээд нэг бариад авчих юм бол дараа Монголд очиод яг тэр арга барилаар ажиллах юм бол арай өөр үзээс харах юм болов гэж би бодлоо. Илүү цаг хугацаа хэмнэ. Тий. Би болохоор нэг компани дампууруулж исэн түүхтэй л тий би нэг тавилгын компанитай байсан. Тэгээд тэр компани би 3 жил ажиллаулаад би дампууруулж исэн баг. Гэхдээ би одоо ярьдаг их нэртэй хүртэл жоохон өнгөрдөг баг. Одоо би тэр компанийг ахаад аваа явал арай өөр үзээс авч явна гэж хэлдэг. Одоо би зөвхөн тэр тухайн үед тэр дампууруулсан компани яаж ажиллаж байсан бэ гэх юм аа. Ямар ч төлөвлөгөө байхгүй ямар ч нэг юм байх. Зүгээр л нэг явсараа байгаа л яаж харин 3 жил болсон юм. Бас уян хатан нийгэм байгаа шүү мас. Монгол хэцүү байх, хэцүү байх. Тэгээ бизнесийн одоо бизнес хийж байгаа, наймаа хийж байгаа хүмүүстэй хатуу нийгэм байна гэдгийгсэн. Гэд би бүр өөрөө бүр улаан нойл байсан байгаа юм. Тэгэхээр бүр намайг 3 жил тэр нийгэм одоо тэр салбар тогтоож барьснаа гэдэг чинь харин ээлтэй байгаа зү тээ. Энд бол бол цагийн менежмент байхгүй бол юм 3 жил 3 сар ч болохгүй дам бүсэрч байгаа юм. Тэ. Тэ. Тэгэхээр ер нь бол тийм заавал улс төрөөс улсаас ингэж нэг юу харах биш тээ. Аа улс л болохгүй намайг дампууруулаад тээ. Ингээд тэгээд зүгээр л өөр өөрөөсөө л юм байл л тээ өөрөө хувийн зохион байгуулалт сайтай, санхүүгийн зохион байгуулалт сайтай, тий? Тэгээ нэг баг хамт олон ингээд тухайн үед би ч яг залуу л байсан л дээ 22 3 тал байсан баг тэгэл яг хөө тухайн үед жоохон мөнгө олоод ирэнгүүтлээ яг л нөгөө юуны сэтгхүүгээр өө өстө мөнгө олж ин гэтээ би нэг ганцхан олох хэвээр гэл би бүгднийг өөрөө хийдэг бараагаа бараандаа өөрөө явдаг гайл татвараа өөрөө хийдэг ирээл тавилгаа өөрөө угсардаг хүргэлтэйч өөрөө хийдэг худалдаг худалдаг чаач өөрөө хийдэг байсан баг Тэн ганц би энэ дээд тэрийг яаж надад нэг одоо бодтой 24 цагаас 18 цаг л одоо би одоо итгэвтэй байгаад байна шүү дээ. Эцсийн цаг нь би унтдаг тань. Тэгэхээр тэрийг би юусоо хувааж чадаагүй, би өөрийгөө хувааж чадаагүй, би хүн итгэж чадаагүй улмаас л би ингээл 20 жилийн дараа дам босарчж байгаа хөө. Гэтэ би одоо л ойлгосон тийм. Үндсэн гол ажиллаа чи өөрөө хий, үлдсэний чи хүмүүст итгэж үлдээ. Өөрийгөө л чи 5 6 хуваачиж штеп. Энэ болгоныг эндээс л ойлгож байгаа. Би зүгээр Америкт анх ирэл би өөрийгөө 2 хувьчих юмсаа л гэж анх бодчихсон. Өмнө нь би ерөөсөө тэгж бодож байгаа. Надад зөндөө цаг зав байсан баг. Америкт ирэл ингээд яа хоёр ширхэг очроо гэдэг бол халахаар байна даа л гэж бодчихсон. Тэг. За нөгөө ярины сэтгэл <laughs> хатуураа зүгээр. Явж өглөө. Зөв гоё шүү дээ. Зүгээр зүгээр. Аа, ер нь бол би зүгээр миний байр суурь бол тийм шүү гэдгийг л хэлэх гэсэн. Тийм тэгээд зөндөө олон бас юутай бол санал нэгдчихэд явж үзэх хэрэгтэй тодорхой хугацаагаар тэгээ үзээд өөрийгөө олоод тэр төрөний хилдэг чи айгу зүг баггүй яг чиний үеийн залуучууд тэнд юу хийгээд байна гэдгийг харчих юм бол чи Монголдөө ирэхээрээ өөрийнхөө үеийн залуу ихч тэр өөрийгөө ч тэр талент хараад их юм бодноо л гэдэг байгаа байхгүй. Аа. Тий. Ерөөсөө л тэр юм байна лээ. За за тэгээд нэг юм байна. Өнөөдөр өнөөдөр ер нь тэгээд зугуухан явж байгаа ер нь цаг руугаа нэлээд ойртчихлоо доо тий. Тоёс бонус юу асуулт байна уу? Төвшөөний бонус асуулт тавиач. Төвшөлт нэг бонус байгаа. Өөрийн сан дууссан өгшөө. Яриага дуусмаар үс санагдав. Ганц зөв бонус асуулт тавьчихсан та нар. Та нар нэг бонусгүй захирал нэг бонустай ш. Захиралчур нь байжгаад нэг сим симхэн за нэг бонус чигээд яадаг. Захирал найруулагч ер нь бонус гаргаж ирээд байдэн шүү. Ер нь болоо. Тэг. За би тэгвэл нэг бонустэй л та тий. Тэгээ яг төрөний нөгөө юутай холбогдуулаад зүгээр яг ирээл ажиглж харсан юмнууд юу вэ гэхээр ингээд аа одоо ингээд нэг одоо ингээд би ингээд харсан байхгүй энэ ингээд бас ингээд бас хүмүүсийн дургу хүрэх сэдв ч юм уу би мэдэхгүй одоо гайхаад л. Гэхдээ яг энийг бид ярьж иж цаашаа ингээд дэлгэрүүлж ижил энэ байдал ингээд ярьж хэлж ижил энэ ч өөрөө засрах ихний алхмаар хийж байгаа юм л та. Тэ? Аа. Э, бид нар ингээд залуучууд ихч гэдэг юм уу эсвэл бол юунуудыг ингээл нэг айгүй бүдүүлэг байна, соёлгүй байна те Монгол залуучууд тийм байна, хотын иргэд тийм байна гэдэргээд ингээ яриад идэг. Тэгтэл ингээд ажиглаад исэн чинь хамгийн бүдүүлэг улсууд чинь жоохон бидрээс дэшегээ ахмаг насныхан байна. Одоо яг үнийг хэлэхэд те зүгээр ингээ ажиглаад тахад тэд нар маш их бүдүүлэг байна аа гарцгүй гарзаараар гарч байгаа хотыг соёлгүй болуулж харуулж байгаа. За тэгээд зам дээр ингээд соёлгүй явж байгаа ийм улсууд мэдгүй миний нүдэнд тэгж харагдаад байгаа юм уу мэдгүй байна. Ер нь бол нэг жоохон тийм нэг нас тогтсон улсууд нь үнэхээр нам одоо нөгөө түрүүний нөгөө өмнөх ярьжсэн сэдв дээр нам бгүү гэх юм уу юу гэх юм жоохон соёлд сурмаар байна. Би өөр энийг бүр бүр хилчмээр санагдаад байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр энэ тал дээр наанч байгаа байгаа орнуудад та нарын ажиглж харж исэн юм байна уу? Юу гэж бодогдчихэв? Залуучууд бол энд амар гоё юм. Яг үнэндээ залуучууд аюул гоё соёлтой байна. Би бол тэмцэл хэлмээр байна. Надад бол нэг одоо бидрээс ах одоо тэд оныхон ч гэдэг юм уу. Тэхээсээ илүүтэйгээр бид нэр ер нь орон сууцнд амьдрал удаагүй хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг одлын нөгөө хүнээч буруутгаад харахгүй ах л та. Бидний нөгөө амьдралд яг тодорхой хөвшил болоогүй тий. Наа захын зүгээр хөдөөнөөс анх удаа хотод машинтаа орж ирж байгаа ахгүй ч гэсэн явж л байгаа шүү дээ зам дээр. Тэгэхээр хөдөө суманд амьдардаг машинтай хүн болвол тэнд гэрлэн дохоо гэж ямар юм байхгүй, жолооны өмнөлөгч байхгүй шхүүн. Өөртөө барыг харсаар байгаа сулцын гэдэг шиг л явж байгаа шүү дээ. Тийм тэгэхээр яг ийм асуудал дээр болвол энийг Европтой ч юм уу Америктэй ч юм уу харьцуулаад харахгүй л дээ. Миний бодлоор. Үгүй энэ чэнэс миний зүгээр ингэж ажигласан байхгүй зүгээр яриад даслахад зүгээр л ийм байгаад байгаа. Мэдлэггүй ч юм уу, соёлгүй ч юм уу тийм байж болно. Үгүй яаж л мэдрэмжтэй байгаа ч л гэдэг имийг л хүсээд байгаа байхгүй. Энэ ага эгэнрээс яг үндэ жоох мэдрэмжтэй хүүе би чинь улаан гэрлийг зүтгээд байна уу да. Хүүе би чинь өөрийнхөө настаа гэдгээр далаалгаад энэ хэдэн залуучууд руугаа дараад байна уу да гэдэг нэг жоох мэдрэмжтэй байгаа чи гэдэг юм. За байж бодъё бодъё гэх тээ. Айгу муухай харагдаад байгаа байхгүй яг үнэндээ. Тэг би тэдрийг харчаад эдрийн насан дээр очихоор юм муухай л байж болохгүй юм шүү гэж кичээ гэдэг. А бид нар одоо юу л байна л да яг 80-аад оныхны хувьд ярих юм бол одоо өөрөөсөө 10 ах ч гэдэг юм уу хүний насан дээр очичоод бид нар ийм байх юм бол яг өнөөдөр бид нар шингээд 10 дуу хүмүүс бидрийг бол ойлгохыг хүсгүй шууд нулимн л да. Тэг. Чи одоо ийм нийгмийн ийм мар яваад те ийм цаг үед ингэж байсан байж чи одоо ингэж байгаа хэрэгтэй яа пина чи яг чамтай холбоотой гэж тайлбарж болох байхгүй. Аа шил өөрөө муу юм байна гэж хэлж болохоор зүгээр яг анхаарчдын хувьд бол би бас нэг тэгж надад бол нэг буруутгах малгүй санагдаж байна л да. Нэг бодлын бас нэг талаас нь харах юм бол тэр чинь нөгөө нэг хот соёл суурин соёл ерөнхий шил гэдэг юм тэгээд бас тасаагүйч гэдэг юм уу. Залуучуудын хувьд бол ойлгомжтой ш. Одоо чи Түркт нь гар утас амьдралд нэвтэрсэн байсан залуучууд одоо 20 нас гараад явж штэ. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдтэй би одоо намайг 10 жил байхад нэг юм Nokia гэдэг нэг юм том утас байсан хэд ч үлээдэ. Тийм утас анх гарч илээ марж илээ гэд ярих юм болов шал тэнэг үстэй. Тэд нар тэрийг бол нэг тоохгүй штэ. Тэгээд тэгээд л гинэ үстэй. Намайг дөрөхөд 33.10 байсан юм аа л гинэ үстэй. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдтэй би утасны талаар яриад, хэрэглээний талаар яриад, яаж хэрэглэдэг талаар ярихаар бас жоохон сонирхол очоод байгаа юм л да. Тэд нар шин төрхөөсөө ахуулаад эзэмшсэн утсыг эзэмшсэн болохоор яаж болсон бидрээс болвол мэдээж яг зүгээр ингээд давуу ах боломжтой. Гэхдээ хүн болгонд адилхан боломж байгаа шүү дээ. Бид нэр заавал би тийм юм төрөөгүй болохоор муу гэж хэлэх юм бол би өөрөө л муу байна гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь бид нар сурах хэрэгтэй. Яг нийгэмдээ зохицоо те тэр шиг хин эндэл байдаг байх зүгээр бас хотчлт гэдэг юм даач бас байдаг байх. Надад яг үндэ бодвол нэх мундаг бид нар хотод олон зуун жил амьдэрсэн юм шиг яг одоо хотын соёл гэж юм ярихаасаа илүү хүн нь өөрөө соёлтой байгаа чи гэдэг талаасаа л надад ярмаар санагдаад идэг байхгүй. Чиний хөдөөнийх байна уу, хотт байна уу тэр нь хамаагүй. Чи зүгээр л хөдөөнөөч бай, хоттооч бай, соёлтой л бай. Тийм үстэй. Соёл гэж юу хэлэх юм бэ гэвэл ямар нэгэн тодорхойлолттой баймар санагдаад байгаа байхгүй. Жишээ нь чи гудамжинд шүлсэн айж болохгүй те нус зэрэг хаяж болохгүй, улаан гэрлэр гарч болохгүй, улаан насх юм бол зогсдг юм аа, ногоон насх юм бол явдг юм аа. Хэрвээ энэс ингээ гарчих юм бол ард нь ямар үр дагавар байдаг вэ? Тэр талаар бид нар хүүхдүүдтэй 10 жилээс нь ч юм уу энийг л бид нар зааж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Хоёр тэр хиний пакрэп пакрэп гэдэг нэг залуу байдсан шүү дээ. Give me justice гэдээ анх дуулаад одоолоод байсан. Тэрний fact school гэдэг дуу сонсноо. Та хоёр тэр дуу сонсороо тэрний үгийг сонсох юм бол тэр яг үнэн л юм хэлж байгаа. Сонсож байгаа хүмүүс байвал бас сонсож үзэн үү. Тэр бол яг л хэлсэн байгаа. Надад 10 жилд математикийн томьёо зааснаас биш хүнийг яаж хүндлэх тухай заагаагүй болохоор би хүн зодсон ч үлээ юу ч үлээ. Тэр бас бид нар бодмоор л юм байгаа юм. Тэгээд би бол тэгж л хариулмаар байна. Заавал нэг бидрээс ах дүү гэдэгтэй ч холно ш зүгээр. Аа. Тэгэхээр нэг хотчлолттой холбоотойгоор ч юм уу тайлбарламаар санагдаад байна. Гэхдээ яг төвшөөгийн хэлж байгаа нэг талаасаа зөвлөлтөө тий тэд нар чинь анх ухаан орохт нь байгаагүй яг л тий анх одоо юу гэдэг жоох хүүхд тахт нь ийм байгаагүй яг л нөө гурван давхар байшиг хараад өө тонгохор малгаан ундаг байшиг ингээл нөө кинон дээр гардаг шиг ингээд тий яг тийм байсан улсуудад өнөөдөр ингээд ийм өнөөдөр ингээд соёлтой байгаа ч гэж хэлэхэд бас хэцүү А гэхдээ л тэр улсуудад бүр ингээд соёлтой байгаа ч гэж хэлэхээс илүүтэйгээр зүгээр мэдрэмжтэй байгаа ч ээ л гэдэг юм ийг л те. Тэндрээс соёл хилээд байгаа маа гэж үү? Тийм, мэдлэг хүсээгүй зүгээр жоохон мэдрэмжил хүсээд байгаа байхгүй. Тэгээ хамгийн муухай юм нь юу вэ гэхээр тэр улсууд нь хүүхдүүдийнхаа хүүхдийг дийлэх нь бас ингээд зарим харж байгаа улсууд байх юм л та. Хүүхдүүдийнхаа хүүхдүүдийг хөтлж ирээл гарцаар их буруу гарах юм ногоон улаан гэрлээр зүтгэж гарахын хүүхэд хөтөлцөн байж ижил. Аа. Тэгээ тэгээ бити энийг ингээд өвлүүлээч ээ гэдэг юмыг л өвлүүлж байгаа юм айгүй харагдах юм аа айгүй муухай. Би өөр тэрэнд ингээ харахаар имзэглээд идэг байхгүй. Яг аав ээж нь ингээл харуулж байгаа байх л да. Тэгтэл одоо тэг хүүхдээ чинь тэр имэн гэдэг ч юм уу эсвэл жоохон ах ахмыг настай хүн ингээл зүтгээл ингээл гүүгээл яарч байгааг нь мэдчихлээ л да. Гэхдээ л тэр чинь болохгүй ш. Тэгэл тэр хүүхдээ хөтлж яваа ажил гал нэг өгсчүүц амар муухай ингээл цоглуулж ирж байгаа шүлсээ хайдлаа штэ. Тэгэл тэрийг нэг тоохгүй байгаа байдал эдгэр нь ингээд санаа зовхгүй байгаа байдал эдгэр нь ингээд амар мэдрэгддэг байхгүй. Тэгэхээр нэг жоох мэдрэмж л үсээд байгаа. Гэтэ яг мэдрэмж мэдлэг мэдлэгтэй хүнээс мэдрэмжийг нэхээд ах чирэггүй ах гэж л бодоод. Гэхдээ мэдээч тий. Мэдлэгтэй хүн бол хизээч тийм яахгүй. Мэдрэмжтэй байх байх гэдэг байхгүй. Тэрний оронд харин сэтгэл нэгчмээр санагдаад байна. Хүн болгонд сэтгэл байгаа ш тийм үстэй. Битээ шүсээ хаяач гэд нэг сэтгэлийн нэг сэтгэл нэгчмээр санагдаад. Би саяхан наадад чи ээжтэйгээ нэг ярьлаа. Аа за. Ээж 30 настай очроо 30 настай тогсмоо хоёр адилхан нөө гэдэг одоо ээж одоо юу гэдэг 30 жилийн өмнө 30 настай байлаа шүү дээ. 35 жилийн өмнө 30 настай байлаа. Яг тэнд байгаа тогсмаа яг одоо байгаа хоёр очроо ижлэгэн байна уу ээж гэж би асуулт. За. Тэгсэн чинь ээж бол зүгээр газар тэнгэр шиг гэж байгаа байхгүй. Би л яагаад яагаад гэсэн чинь ерөөсөл надад хилж өгөх хүн байгаагүй. Тухайн үед бид нар бол өөр өөрсдөрөө л өссөн. Ээж аа биднийг хайцсан байсан зүгээр л нэг гудамжны хүүхдүүд чи тэгэл өдөржингөө дугуй тоглоод чартаа тоглоод ингээл өдөржингөө явж явж бол нэг орой нэг үлснөө мэдрэл орж ирсэн гэсэн гэж. Тэгээ нү сургууль сурна. Ээж аав нь хитэж их сургуульд оруулчих юмсан, энийг ингэчих юмсан, тэг гадаад явуулчих юмсан. Станер ингэчих юмсан гэж хизээш боддгүй байсан. Зүгээр л тэр хүүхдийг зөнгөөрн. Зүгээр л ингээ нэг амтэн шиг өсдөг байсан гэж байгаа юм. А тэгэхэд манай ээж аав хоёр яасан гэхээр за тэгж өссөн учраас хүүхдүүдээ алдаа гаргахгүй одоо тэр алдаагаа ахиж ээж авахын алдааг бид нар давтахгүй учраас биднийг арай нэг гайгүй те за нэг гайгүй сургуульд оруулчих юмсан улсын сургууль нь аль нь гайгүй за их сургуульд оруулчих юмсан хөө гадаад явуулчих юмсан урагшаа явуулчих юмсан солонгос явуулчих юмсан гэл те тэгэл одоо ингээл юу нэгэл сайжрал одоо бид эд дээр ирсэн чи бид эд одоо юу гэж бодож байна зүгээр л нэг юм Америкийн одоо тий Харвард, Стэнфорд гэсэн сургуулиудыг л одоо хүүхдүүдэд төлөвлөсөн явж байгаа. Тэгэхээр нэг үе шатаар ингээд нэг ингээд нэг ахаад байгаа юм шиг санагдаад байна тий. Тэгээд ахаад одоо тэр яг одоо юу гэдэг тэр хуучин ээж аавынхаа үеийн одоо тий 60 70-аад 60-аад оны хүмүүсийг бол буруутгаадах шаардлага байхгүй. Угаасаа тэдэр бидэрт бол энэ нийгмийг бий болгож өгсөн хүмүүс шүү дээ. Бидрийг тижээж ирсэн хүмүүс шүү дээ, тийм ээ. Аа. Тэгэхэд тэдрээс одоо ингээд а та нар юм байна. Одоо энийг өөрчлөе. Тэд нар өөрчлөгдөхгүй. Өөрчлөгдөхгүй. Өөрчлөгдөхгүй. Харин тийм хин өөрчлөхгүйгээр залуучууд л өөрчлөе. Бид нар бид нар хөгчүүдээс сурдаг юм бол одоо хөгчүүд залуучуудаас сурах хэрэгтэй тийм ээ. Зүгээр ингээд үглээд одоо юу гэдэг нь муугаар хэлгээд одоо хүмүүс ингээд хөгшүүнийг хараалаа чи ингэдэг хэвээр насандаа баймаа гэд ингээд ах шаардлага байхгүй юм шиг санагдаад тэр хүн хаас ойлгохгүй хөдөө аа чи юм уу хөдөөнийх би зүгээр та гэж хэлж байгаа нь одоо юу гэдэг таны насыг л үнэлж юм үнэлж юм гэл ингээл залуучууд нөгөө хөгчүүдтэй хэрэлдээд идэг ш. Зүгээр л хайчих хэрэгтэй. Тэд нар ингээд өөрчлөгдөхгүй байгаа. Өөрчлөгдөхгүй тийм бүр багасаа тгээ явцсан хүмүүс хизээч өөрчлөгдөхгүй. А бид нар өнгөснөө биш ирээдүгээр ирээдүрүүгээ л одоо хандаж одоо өөрчлөхийг л хичээх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Ядаж одоо хэлсэн шүү дээ хөгшин өвөө нь ингээд хүүхдээ ач хүүхдээ ингээд гацгүй замаар хөдөлж байхад ачин татаад ээж аав бити гар гэж хэлсэн. Ногоон хасгаар гараа гэж л тэр хүүхэд өвөөгөө хүмүүжүүлэх л хэвээр байна. Тий. Тий. А тэрнээс биш би очиад оо хөшин төгзөг минь наа хүүхэд юу яачаад ингээд маний дүүгийн хизээч хүлээж авахгүй тэг бүр нэг 34 настай 30 30 насаар дүү хүнээ хүлээж авах байцгаа бид нэг 3 насаар дүү хүүхдийн хүүгээ гэдэг хүлээж автгүй үсттэй мангаар хацсан гэдэг. За за нэг ийм л юм байна гэх юм аа. Тэгээд одоо энэ тал дээр бас үзэл бодлоо сонссон усуд маань хэлээрээ. Тэгээд заавал одоо энийг одоо ингээд зөв буруу гэж одоо шүүхээс илүүтэйгээр тий тэдний зөв эдний буруу гэж хэлэхээс илүүтэйгээр яг үнэндээ бол а очрогийн эснэр бид ирээдүгөө хүмүүжүүлээд энэ байдлыг засъя. Тэр улсуудыг одоо засах гэж хичээгээд яг үнэндээ амжилт олохгүй шүү дээ. А зүгээр л тэр улсуудаас засахынхаа оронд зөв жоохон мэдэрчээчээл гэдэг байхгүй тий. Жоохон мэдрээд үр хөвгт би ч нэрээ ирээдүгөө хөтөлж яваа шүү дээ. Тэгэхээр би чинь ядаж нэг удаа ч гэсэн ногоон гэрлэр гардыймаа гэдэг юм а одоо тэ бодоод гарчаач ээ гэдэг эмээг л үсээд байгаа юм. Тий. Үр хөвгүүдийнхээ хажууд аа тэр яг үндэ өвөө эмээгээ хараал те. Оо гудамжинд олон хүнтэй газар яаж сайхан яруу тодор шүлсээ хайж болдгийг гэдгийг бас үзүүлэхийн орон зүгээр ингээд ядаж танихгүй улсуудаас агуумаа гэхэд хөтөлж яваа хүүхдээсээ ирээдүгээсээ санаа зовоод Тэрийгээ жоохон болчихчихэл гэж хэлээд байгаа. Яг хөө тэгэл их чөлөө чөлөө өдргээл тайлбарлал ярих л байх л та энэ дээр янз бүрийн усуд. Гэтэл их чөлөө бас бусдын үгээр хязгаарлагдана л гэдэг хэмээг л айгүй сайн бодох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. За ингээд дуусах уу юу гэж бодож чинь та хоёр тий. Тэгээд дараагийн сэдвэр бас иймэрхүү чиглэлийн ч юм уу иймэрхүү юмыг яриад Тэгээд бас нэг бүгдээрээ хамгийн гол энэ дээр зөв буруу шийдэхээс илүүтэйгээр гоо шийдэл олъё л гэдэг. Ерөөс. Тэг. За дуусах уу? Та энэ гоё сэтгэлийнхээ үгийг хэлээд дуусгаач. За. Сэтгэлийн үг за дуусгаа. Тэг. Төвшөө нэг сэтгэлийнхээ өглөөрхийн үгийг нэг хэлээч чинь гоё дуусгая л да хайртай шүү үнсий гэж хэлээд байгаа шүү. <laughs> За очроо. Хайртай шүү үнсий хөөхнүүд гэх үү. За үз. Тэр очроо юу гэж хэлэх юм? Түл бүжиг гэж. Тэгвэл үжиг. <laughs> Түл бүжиглээ. Нэр очроогоо Монголдо хурдан авчрах тал дээр юм бодцгоё. Очроогийн фэн үү те тий. Чи нэг дээгүүр доогуур нэг юм жоохон зохицуулаад байгаа шүү дээ шүү. Би тэв юу байхгүй шүү дээ надад. Чиний онцгой коммент ой ой улсын онцгой коммент таньдаг хүн байвал хэлээрэ цааш дамжуулаарай. <laughs> Нэг очимаар л нь шүү дээ гэдэг. Тэг нэг очимаар л нь шүү дээ. Чи нэрийн ирлэг 30 хоног мэдээж карантинлэгдэн тэгэхээр подкастаа яах вэ гэдэг шүү дээ. Оо юу юм бэл нь шүү дээ. 21 хоног карантинлэгдэн. Тэгээ дээрээс нь гэртээ 14 хоног карантин хийх юм билээ шүү дээ. Гэтэ монголч wifi байгаа юу байгаа. Байгаа. Интернет байгаа юу байгаа. Карантин хийгдэн үстэй. Тэ. Би утастай юу утастай. Аа тэгвэл ашгүй ашгүй. Подкаст явуулгаараа юмаа. За ашгүй. За за за тэгвэл чамайг одоо авчирья гэж. <laughs> За за окей. Ингээ өнөөдрийнхөө подкастыг өндөрлөе. Тэгээ дараагийн 7 хоног бол бүгдээрээ уулзцаая. Энэ 7 хоногийнх нь ажил үст өндөр өсөндөр амжилт хүсье. Баяртай. Яа. Баяртай.